spine နေမှာကျွန်တော် mechanical pain နော်လောက်ရင်နားတဲ့နားလိုမျိုးစားပေါ့ပြီးတော့မှဒါမှမဟုတ်လို့ချင်း pathological လားပေါ့သူရဲ့ percentage လေးရှိပါတယ်ဒီလိုမှ extra spine လေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေခွဲပြီးစဉ်းစားတာပါဒါကတော့ data လေးတွေချပြရတာပေါ့ mechanical cost အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးနှိစတူကကျွန်တော်ကလမ်းမ strain ရှိနေနောက် degeneration နဲ့ signer တွေဟာနေတဲ့ disc တွေ spinal stenosis တွေ osteoporotic fractures တွေ trauma the တွေဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့အစဉ်အတိုင်းရှိနေပါမယ်ဒါတွေနဲ့မဆိုင်တဲ့ activity related မဟုတ်ဘူးねတကယ်ကို pathological cause အနေနဲ့လည်းဘာတွေရှိနိုင်လဲဆိုကျွန်တော် neoplasia တွေရှိပါတယ် infections တွေရှိတယ်ပြီးတော့မှ inflammatory arthritis တွေ osteochondrosis patches ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့မှ extra spinal အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pelvic organs တွေ renal disease တွေ Now abdominal aortic aneurysms and GI causes တွေဒါမျိုးတွေကလည်းကျွန်တော်က spinal assignment နဲ့ back low back pain ပေးနိုင်တယ်ကြားတယ်ပေါ့နော်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ clinical setting မှာစပြီးတော့ကြုံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုများ approach လုပ်ကြမလဲပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ဒီမတော့မေးရမယ်ဆန်းရမယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြီးလုပ်ရမယ့်ဟာတွေကျွန်တော်နောက်လည်းဆက်ပြီးဆွေးနွေးသွားမှာပါ ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစပြီးတော့နေကြမလဲပေါ့တကယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ low back pain နဲ့လာပြီးဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါ mechanical လားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီနဲ့မဆိုင်မင်း pathological လားဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုမယ်နောက်တစ်မျိုးကျတော့ back pain နဲ့လားနော် leg pain နဲ့ရောနွယ်နေသေးလားပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြပါတယ်အဲ့တော့ तू back pain ဆိုတော့ညာလေးပဲ spine ကဟုတ်ရလား extra လားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်ကဒီဒီတနေရာမှာပဲပြဿနာဖြစ်နေရလားဩ systemic disorder တစ်ခုဖြစ်နေတာလား systemic cost တစ်ခုဖြစ်နေတာလားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးစဉ်းစားလိုက်လို့ရပါတယ်ပထမဆုံးတင်နေကျွန်တော် case တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီမှာတော့ traditional young men back pain after playing sport တော့ဝမ်းမရအတူနားတယ်ထိုင်ထားလို့ရင်ပူနားတယ် ။ဒါလည်းမရှောင်နိုင်ဘူးလား။ရှောက်တော့ရှောက်နိုင်တဲ့ pain တွေတော့ရှိတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်း pipe pain တွေမရှိဘူး leg pain မရှိဘူး။ဒါတော့ကျွန်တော်လိစတူကကြုံရမယ့်ဟာပေါ့။နော်တူတူကလူငယ်ဒီမှာအခက်မသိနားရတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကကျွန်တော်တို့ yeah string ဆိုတာလေးကိုတော့ပေါက်လွယ်ပါပါ။နောက်တစ်ခုပြောချင်တယ်ဒီမှာတော့ case 2နဲ့ case 3ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်အသက်နည်းနည်းကွာတယ်နားတဲ့ပုံစံတွေတူတယ်ဒါပေမဲ့လည်း gravitating factor မတူဘူး နောက်တစ်ခုက coughing sneezing ပိုးနာတယ်လှဲလီလို့ရတယ် case 3ကတော့ extension မှာပိုးနာတယ်ပုံပုံလေးနေရင်တက်တာတယ်အဲကြောင့်လေကတက်ရတာလွယ်တာပေါ့ SLR နဲ့ရှင်းမယ်ဆို case 2က SLR mark ဖြစ်တယ် degree block mark ကိုမရဟိုကတော့ SLR not significant ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးလူကြုံရမယ့်ဟာလေးကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်တာပါဒါလေးဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်စဉ်းစားဖို့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောသွားပါမယ် လူနာကိုမေးပြီဆိုမှတော့အသက်အရွယ်လာမှာပေါ့သူအသက်အရွယ်ရကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေရှိပါတယ်ဒီလိုတက်ငယ်ငယ်ဆို infection ဖြစ်နေတာပေါ့20 50လောက်လူလက်ပိုင်းဆိုရင် BID တွေအသက်ကြီးရင်တော့ spinal stenosis metastasis <clears throat> osteoporosis infection ပဲဖြစ်နေတာပဲ now adolescent sporadic ဆိုမျိုးကိုဖြစ်နေ female ဆို rheumatoid osteoporosis ကိုဖြစ်လွယ်တယ် occupation နဲ့ပတ်သက်လာတယ်တကယ်ကိုအလုပ်ကျန်းမာရေးလား repetitive force ဘော်ဒီကိုသုံးပြီးလုပ်ရတဲ့လူတွေလားဒါမှမဟုတ် machine တွေဘာတွေကိုကန်ရတဲ့ driver တွေလားဘာညာပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ငေးကြည့်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ past medical surgical personal history တွေမှာသူတို့ immune နဲ့ပတ်သက်လို့ compromise ဖြစ်တဲ့တိုင်းလားရှိတဲ့ဟာလားဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတောက်ပြီးတော့ငေးကြည့်လို့ရမယ်။ဒါစဘာ surgery လုပ်ဘူးလေအဲ့တော့ infection တွေရဘူးလား။နောက်ပြီးတော့သူရဲ့ smoking history ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကငေးကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ heavy smoker တွေပါနေတတ်ပါတယ်။ Bini no jono ru, baby jono sama bo. Sana kamal kahana rai sulu jono kau, tami nasan si jemau. Jono le general examination macam fever, tachycardia, blood pressure ni. Luar lu cuma blood pressure, pilot rate aina ni. No lim, sana jibo lure. No abdomen, rectum, pelvis. Jemau le masih sini lu sana jibo luar eh. Tapi kita tu cibisuin. နော်ဒီမှာပုံလေးပြထားသလိုပဲဒီခါနိုင်လူကသူတတ်တာလူလေးနည်းနည်းစောင်းမိနေတတ်တယ်အဲဒါကြောင့် list or tool နော်တော်တော်တော်လေးစောင်းမိနေတယ် deformity တွေ kyphotic deformity တွေရှိမှရှိကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လိုတယ် scar တွေကြည့်ဖို့လိုတယ်ပြီးဒီမှာ dry crease ပေါ့ဒီမှာပြချင်တာတော့နော် spondylolisthesis ဒီမှာ dry crease လေးတိတာမှဖြစ်နေတာနော်တခါကျွန်တော်အဲ့လိုနားလေးလို့ဆိုကျွန်တော်ကဘာသာဝါဒီပဲပေါ့ muscle spasm ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒါတော့ spine examination ပေါ့သူရဲ့ range of motion ကိုကျွန်တော်တို့ စမ်းကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့မှာ forward lumbar flexion ပါနော် text pathology တွေဆိုရင်ကုန်းလိုက်ရင်မုန်းတာတယ် spinal stenosis လို့လည်းတော့ကုန်းလိုက်လို့ရှိရင်တက်တာတယ်ဒါမျိုးလေးတွေအားစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့မှ that standing position နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် lying position မှာရော straight leg raising เนาะကျွန်တော်ကမာပြီးစမ်းကြည့်တာ cross leg pain ရှိမရှိ sacroiliac joint နော် hip တွေ knee joint တွေဆိုတော့ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့မှာမှတို့က neurological deficit တွေရှိရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် neurological assessment လုပ်ဖို့လိုတယ် spinal nerve palsy လိုက် sensory motor and reflexes တွေပေါ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒါ SLR ဆန်တဲ့ဟာလေးနော် SLR ဆန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သူနားတဲ့နေရာမှာဆိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ stress ပြီးတာ stress ပြီးပြီးထပ်ဆန်းတာမျိုးရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကျတော့ကျွန်တော်နားရက်လိုက်တာပါထပ်ပြီးတော့ဟိုဒါမလုပ်ကြပါဘူးဒီမှာကျတော့ ခါကြကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးသိကြခြင်းနဲ့လေးလျှော့ပေးလိုက်တယ်လျှော့ပေးလိုက်သူနာတာနည်းနည်းတက်တာတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမရိုနယ်နတ်ကိုဖိပြီးစမ်းကြည့်တာပေါ့နော်အများဖြင့်အီလူမျိုးပဲကျွန်တော်တို့စမ်းတာပါဒါအားကြီးထပ်ပြီးတော့နာရာကြီးကိုထပ်ညှစ်ပြီးတော့မစမ်းကြပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီလောက်လောက်လေးကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့မေးကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်မေးကြည့်လိုက်စမ်းကြည့်လိုက်တာနဲ့ကို case 2နဲ့ case 3နဲ့ကိုနေလီကွဲသွားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချာကိုကိုပြပြအမြင်စေခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့သူ့ရဲ့ aggravating relieving factors ရကူကကွဲနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့လာတဲ့ပုံစံလေးတွေကဒီမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးသတိထားမိဖို့လိုပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် cross anatomy လေးပြန်ပြလိုက်တာပေါ့ body ရဲ့ dick ရဲ့သူရဲ့ nerve root ရဲ့ဟာလေးနည်းနည်းလေးအကြီးလေးပြန်ပြောတာပါဒီမှာတော့ပုံကတော့ net ရှုပ်ကောင်းရှုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ပြချင်တဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ disk ကကြော်ထွက်လာပြီဆိုရင်เนาะသူ့ရဲ့ caudal ဘက်မှာရှိတဲ့နောက်တော့ပြီးတယ်ပေါ့ phone နဲ့ fight ကြားထဲမှာဆိုကျွန်တော် fight ကိုပြီးတယ် fight နဲ့ s1 ကြားထဲမှာဆိုရင် s1 ကိုပြီးရဲဆိုတာလေးညင်စေချင်တာပါဒီမှာ ပို့ပြီးတော့မြင်ရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ဒါတော့သူ့ရဲ့ pathology ကိုအရှင်းဆုံးပြလိုက်တာပေါ့လေနော်။ muscle lateral kinetics ကြွန်ထွက်လာပြီဆိုရင်ဘလို့ကြွန်မလဲ။နောက်ပိန်းနေရဘလို့ပုံစံရမလဲ။နော်ဘယ်နာလေးတွေနာဘယ်နာလေးတွေမြင်တာအောင်ပြလိုက်တာပါ။ညာဖြင့် alpha နဲ့ phi ကြား alpha ကိုထိမယ် alpha နဲ့ s1 ကြား s1 ကိုထိမယ်ဆိုတော့တို့ကဒါလေးကိုသူ့ရဲ့ sensory motor လေးကိုသိစေချင်တာပေါ့ နော်အဲစာအရကြည့်နေရှုပ်ပါတယ်ကျွန်တော် L5 ဆိုကျွန်တော်တို့ကခြေကုံပေါ့ခြေကုံခြေမအဲ့မှာ sensory တပစ်ရှိမယ်အဲ့တော့ modern နဲ့ကျွန်တော်ခြေမ example how is long as time လေးဆိုတော့ကျွန်တော်ရပါတယ် reference ကတိတ်မထူးထူးကြအောင် S1 မှာကျွန်တော်ဘယ်ခြေမျက်စိအပြင်ခြေမျက်စိနော်ခြေသန်းလေးတွေအဲ့တော့ motor ကျတော့လေသူက Pronius longest BBC ရဲ့နော်ခြေသလုံးပေါ့နော်ခြေသလုံးမှာကျွန်တော်တို့ question နေမယ်အဲ့မှာ reflex ကလည်း Achilles နဲ့လည်း reduce ဖြစ်နေမှာဒါလေးကခုနပုံလေးနဲ့ကြည့်လဲရပါတယ်ဒါလည်းနည်းနည်းလေးမြင်သာအောင်ကျွန်တော်ပမာလိုလေးနည်းနည်းထည့်ပြောလိုက်တာပါဒါတော့ peaceful ဘုရားအသက်ကြီးကြီးအသက်90လေးတရား falling asleep နည်းကြီးမင်းမတရားလားဒီကကူကတာကူစတာမထိုင်လို့လည်းမထားမရဒါပေမဲ့လဲနေတော့နော်အဲ့ဒါ neurological deficit မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကြတော့လေကျွန်တော်တို့ကတရား examination လုပ်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာဒါ osteoporotic fractures လေးတွေဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် Now case five. The material 40 years the you know, back pain she did unable to sit and stand. ရဲနေမဟုတ်တယ်အဲ့လောက်ထိနာတယ်ပြီးတော့ဒိုင်းထားပါလေမတက်တာကြဘူးဘာလို့ဆိုတာ mechanical beam မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့မှာ analyze diabetes ရှိတယ် night sweating ကြီးရှိတယ်ဒါမျိုးတွေကတော့ infection associated လို့လိုက်ရှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ထပ်ပြီးလုပ်တဲ့အခါဒီမှာလည်း Ports disease ကိုပြောပါဘူးเนาะဒါမျိုးလေး infection ကလည်းလွတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ပြောကြတာဒါဆိုရင်အဲ့ဆို patient နိုင်ကျွန်တော်တို့ ရိုက်ကြမှာလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ indication ရှိပါတယ်150ကျော်ရင် explain weight loss တွေနော် ankylosing spondylitis stiffness တွေညားတယ်လို့ထင်ရရင် practical abuse then history of cancer ရှိရင် steroids temperature တက်နေရင် recent problem တွေကိုလာဘူးလေဆိုရင်တို့ရိုက်ကြည့်ကြည့်ဖို့ဒိုးလာမှာနော်တို့ ဒီမှာတော့တခုပြောစရာရှိပါတယ်သူက malingering syndrome ဆိုတော့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်း user ဒါဆိုတာ pretend to be suffering. suffer ပေါ့နော်အဲဟန်ဆောင်တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ professor Woodhouse ကတော့ eight physical science group. ကိုပြောပါတယ်ဒါဒီမှာအဓိကပြောချင်တာကလေကျွန်တော်တို့က patient ကနားတယ်နားတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့ mechanical cause တွေနော် pathological extraspinal ဒါမျိုးတွေ cause အလုံးစားဖြစ်ပြီးတော့ ပြဿနာရှာလို့မရဘူးဆိုရင်ပေါ့ and then ပြီးတော့လူနာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြသူကိုယ့်ရှင်မှာခါနာနေတယ်ဆိုလူနာတရားကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတွေ exclude လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြဿနာလေးရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့မှာလူနာဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော် superficial ထိရုံလေးနဲ့နားနေတယ်သူကတိတ် anatomy ဆမ်ခုနားထိလဲဟိုနားနာဒီနားထိလဲဟိုဘက်ကသွားနာနော်အပေါ်ခေါင်းပေါ်ကလက်လေးတင်လိုက်တာရင်ကိုသူကနားရင်နားနေမှာပြီးတော့နည်းနည်းလေးလှည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်နားပြတာမျိုးပြီးတော့အခုတစ်ခါဆန်းနေနောက်တစ်ခါပြန်ဆန်းကြတော့တမျိုးဖြစ်သွားပြန်ကြတော့ နော် restricted raising ကိုလည်း8တုံးစမ်းတော့တမျိုးထိုင်စမ်းတော့တမျိုးဒါမျိုးလေးပေါ့ regional weakness sensory change တွေခါကျတော့ overreaction to examination ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေတွေ့လာလို့များအဲဒီနေ့က3ချက်လောက်ရှိရင်တော့ significant ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကကိုဒီ medical person တယောက်အနေနဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားကြည့်ဖို့ပေါ့လူနာအတွက်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူနာကိုရှိမှလို့ခါနာရဲဆိုပြီးလာနေတာမျိုးဆိုတော့ကွာဒါတွေ psychotic daily ပဲဖြစ်တာကိုတွေ့လာလို့ရှိရင် ကိုစဉ်းစားဖို့เนาะတခါလေးကျတော့ antidepressant တွေပေးမယ်တခါကျအဲ psychiatric ကိုမြန် referral လိုမလားဒါကိုစိတ်ထဲပဲစဉ်းစားဖို့ပြောတာပါဒါလေးဟိုစားဖြစ်လို့ psychiatric စီသွားဆိုလည်းဘယ် patient မှလက်ခံမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးတွေကိုဒီစမ်းကြည့်ပြီးတော့เนาะတယ်လီမဖြစ်တာလေးတွေတွေ့လာပြီဆိုလည်းဒါစိတ်ထဲမကြဘူးပေါ့เนาะတွေ့လာပြီဆိုလည်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့ဒီ organic lesion စီမရှိဘူးဆိုတာတော့ patient ကိုရှင်းပြနေပါဘောနော်ကျန်တာတွေတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပဲထားမှာပေါ့လေဘို့လို့ရှိရင် patient နဲ့ဆရာဆရာဝန်နဲ့ communication gap တွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါအမဒါလေးတော့ပြန်ထည့်လိုက်တာပါတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်လုတ်ဖက်ပေးနေလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်အဲ့လို mechanical pain လာဘာမှမဆက်တိုင်းကိုနာတော့ချောက်နာရတယ်နော် pathological pain ဖြစ်နေဒါကို back pain အလုံးပဲလားနော် leg pain နဲ့ association ရှိလားတွဲနေလားခုနလို extra ဒီခါနာတဲ့ခါနာဆိုပေမဲ့ spine movement နဲ့ extra spine များလာမှာ local or system အဲ့လိုဒီကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့ဒါတော့ common problems လို့ကျွန်တော်ကစာလို့ပြန်ပြောလိုက်တာပါနော်ဒါမှ <clears throat> training ဆိုရင်နော်တကယ်ငယ်နော်မအရင်ပြုနေတယ်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ PID လို့ပြောကျွန်တော် retaining leg pain ရှိတယ်နောက် compression ရှိမယ် plan stenosis လို့ကျွန်တော် operation neurological claudication ရှိမယ် osteoporotic fracture ဆိုတဲ့အသက်ကြီးကြီးတွေ mild trauma လောက်နဲ့ဖြစ်ပြီးပိန်းကတောက်လျှောက်ရတယ် spondylolisthesis ဆိုတဲ့ instability ရှိနေမှာ infection နဲ့ဆိုတဲ့ infection ဖြစ်နေတဲ့ condition 0နဲ့လာတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ် malignancy ဆိုလဲဒီတော့အပြည့်နေတယ်ဆိုတော့ညာလေ family history ပြန်လိုက်ကြည့်မယ်အပြည့် previous history မေးကြည့်မယ်ပြီးတော့မှ pain ကလည်းဒီမှာလည်း mechanical ပြောမလို့ and repeating pain ဖြစ်နေ inflammatory arthropathy ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေနော် stiffness morning stiffness သူသိတာတယ်ပြီးတော့မှနည်းနည်းနည်းသွေးပူလာမှတက်တာသွားတယ်သူတို့ပြောကြတာပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေနဲ့သူတို့ကြုံတော့ကြုံနိုင်တာပေါ့နော်ဒီမှာ case 2 နောက်ဆုံး case ပါပဲတက်30 gentleman black pink black pink ချီနေတယ်လောရင်တက်တာနားတယ်နားရင်တက်တာဒါပေမဲ့ numbness around the perineum difficulty in maturation ရှိလား constitution sometimes ရှိ cross lapping cross SLR ရှိတယ်နော်ဒါပဲမြောက်ပြောပြပါမလား X-ray ရိုက်ကြည့်တော့ no အားမတွေ့အလုံးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပြောချင်တာ blue bladder တွေ incoordinates ရှိနေရင် perineal numbness ရှိနေရင် bilateral sciatica dual weakness cross SLR ဒါတွေရှိနေပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့က Corda equina syndrome ဖြစ်ပါတယ် orthopedic emergency ဖြစ်ပါတယ် urgent decompression လိုပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်သိစေချင်ပါတယ်စီးသွားလို့မရဘူးဆိုစီးပိုက်လေးထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါလေးပဲထားလိုက်မိပါမျိုးကိုကျွန်တော်ကမလွတ်သွားစေချင်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဘလို့အခြေအနေဆိုရင်ခွဲလဲပေါ့ဒီမှာတော့ရိုးရိုးပြောပြန်စာသားတွေရေးထားဆိုမယ်လေ neurological involvement နဲ့ ပိန်းမှာပဲเนาะတကယ်ဆိုနှစ်ပိုင်းခွင်ဒါပဲပိန်းမှာဒါကခုနာတယ်ပြီးတော့ပြန်တဲ့အခါမျိုးဒါမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ခွဲဖို့ indication ရှိပါတယ်ဆိုတော့ညာလေးပဲသူရဲ့ principal goal ကတော့ dual cooperation ကိုတက်တာစေဖို့ပါပဲ minimal communication နဲ့တက်တာသွားစေဖို့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ medical treatment အမဆရာဘုရားဆက်ပြီးတော့အခြေတွင်ပြောတာပါလိမ့်မယ်လွယ်တဲ့ modalities တွေတော့နော် surgical management ကတော့ cleanse လေးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီမှာအဲ decompression လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့မှ open ရှိတယ်အမှန်ရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်တူလေးကိုဖယ်ပြီး disectomy လုပ်တာနော် open ဖွင့်ပြီးတော့ lamina ကိုခုတ်ထုတ်တာပြီးတော့ spinal stimulus decompress လုပ်တာနော် spinal listhesis ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ excision လုပ်တာနော် stability လိုတာဒါ fusion surgery လုပ် mobile mobility လို့ကျွန်တော်ကျွန်တော် text reference အနေနဲ့လောက်တာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ degenerative disease တွေအတွက် inner body fusion လုပ်တဲ့ပုံလေးကိုပြထားပေးတာပါတိတ်ခုံ message အနေနဲ့ကတော့ဒီထဲမှာကြည့်သွားပြီးဆိုကျွန်တော်တို့က80% of cases တွေကျွန်တော်တို့က general practitioner အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ manage လုပ်နိုင်ပါတယ်အဲဒီမှာမှ physician ကျွန်တော်တို့ကဒီ serious causes တွေ complicated causes တွေကို identify လုပ်နိုင်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုဆက်ပြီးတော့ manage လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးစလိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရိုးပါတကူပေါ့နော်ဆရာကြီးစလိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြသွားတာပေါ့နော်အဲဒီတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ low back pain မှာတော့ကျွန်တော်တို့ clinical ဘက်ကကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှန်တော့ဒီ lumbar အယိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ soft tissue တွေပါတယ်ကြောဘက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ဘက်ကရှိတဲ့ abdomen နဲ့အဲအပိုင်းတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးအပြည့်အဲ့လိုတွေ့နေရတာကြတော့ဒီ acute နဲ့ chronic ပေါ့ acute chronic chronic ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီခုနပြောတဲ့ lumbar structure တွေရဲ့ chronic ဖြစ်တဲ့ဟာ acute ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော် အဲ့ဒီဟာတွေအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့အများ clinical မှာတွေ့နေရတာတော့အဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရှိတဲ့ကြောက်ကပ်ပေါ့နော်ကြောက်ကပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့အဲ renal problem ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရှိတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ NSCI ဒီကိုပေါ်ပေါ်များများတောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်တွေကြတော့သူတို့တော်တော်များများတောက်ပြီးတော့မှလာကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြောက်ကပ်ကိုတတိထားလို့တတိထားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ differential diagnosis တွေကိုလည်းတတိထားရပါတယ်အဲ့တော့ chronic ဆိုရင်လည်း chronic back ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့တိတိကျကျကျွန်တော်တို့ယောဂသတ်မှတ်ချက်ကိုပေးနိုင်တဲ့ diagnosis ကိုပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်ခုနကကြောက်ကတ်လည်းရှိတယ် cholecystitis ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ gallbladder problem တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှားဖြစ်တော့ကုသရပါတယ်အဲ့တော့ကုသတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ differential diagnosis ဆိုတဲ့ယောဂသတ်မှတ်ချက်တွေကလွန်အရေးကြီးပါတယ် အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြမယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာသူခင်เนาะကျွန်တော်တို့သူကဓာတ်ပံပါရဂူဖြစ်ပါတယ်2016ခုနှစ်မှာ MSc Radiology ကိုပြီးခဲ့ပြီးတော့အခု Doctor of Medical Science Radiology ကိုတက်ရောက်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဓာတ်မှန်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နာ soft tissue တွေကြောက်ပဲဖြစ်သလားဘုံနီး problem problem တွေကြောက်ပဲဖြစ်သလား ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ abdominal structure တွေဖြစ်တဲ့ liver တို့ gallbladder တို့ stomach တို့เนาะ heart တို့နောက်တစ်ခါဟိုပါပေါ့เนาะအဲ GI tract မှာဖြစ်တဲ့ problem တွေကြောင့်ပဲဖြစ်သလားကြောက်ကြောက်ပဲဖြစ်သလားဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတော့ခွဲပေးနိုင်ဖို့ဒေါ်ခင်စပူခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာကြီးဆရာဆရာမကြီးညာဟောကြားရလားမသိဘူးရှင် ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ကြားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ကဟိုဟာပါတာတာဖြစ်ဆိုခင်ပါရှင့်အဲမန်လေးအယိုးစေယုံကြီးကတမန်ဆရာဝန်ပါဒီနေ့ပြုံးမှာကကျွန်တော်လိုဘက်ပိန်းမှာ တွေ့ရတဲ့အဲလိုဘက်ပိန်းရှိတယ်ရှိရဆိုရင်ဒီတမန်ရိုက်တယ် CT ရိုက်တယ်အာချာဆောင်ရိုက်တယ် MRI ရိုက်တယ်အဲရိုက်ရင်အဓိကဘာတွေကိုအဓိကအသုံးများလဲဆိုတော့ပြောပြပေးချင်တာပါအဓိကကတော့ ဒီ robot ပိန်းနေလာတယ်ဆိုရင်ဆရာတွေကဆရာတွေရောဆရာတို့စီကနေအဲဆရာ slide ပြောခဲ့တဲ့ဆရာ courses တွေနေလာမယ်လာရင် number sign issue ရောအဲလာပြီးတော့ issue ရိုက်မယ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများဆုံးရိုက်တာက number sign issue ပါအများဆုံးတောင်းတာက AP lecture ဒါပေမဲ့တချို့တချို့ flame တချို့ case တွေမှာဆိုရင် number sign ကို right and left of late plan တောင်းလိုက်တောင်းရပါတယ်အဲ့ဒါဘာဘာတွေအတွက်အဓိကလေးဆိုရင် ဆိုရင်တိုင်းလို့ lysis ဆိုတဲ့ case တွေမှာဆိုရင် oblique fan တောင်းလာပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒါ lumbar spine ပေါ်မှာ epilateral အပြင်ကို flexion နဲ့ extension fin တွေပါတောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့သူက androlisthesis retrolisthesis case တွေဆိုရင် lumbar spine flexion နဲ့ extension မှာပို့ပြီးတော့တည်တာလို့ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ pelvic x-ray ပါ pelvic x-ray ကကြတော့ဆရာစလိုက်ပြောခဲ့ဖရာလို့ပဲအဲ ankylosing spondylitis spondylitis cases တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က SI ဆိုင်ကိုသိချင်ပါတယ်သိချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော် pelvic x-ray ကိုအဲတောင်းခိုင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ KUB ပါ KUB ကဒါဒီ robot ပိန်းမှာဘုံနဲ့ surface shoe ကြောင့်မဟုတ်ဘင်းနဲ့တခြား renal ဘက်က renal stone လား fasciitis stone လား age group လုပ်ချင်နေဆိုရင် age group လုပ်လို့ရအောင်အတွက် KUB ကိုတောင်းခိုင်းတောင်းရတာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ ultrasound abdomen and pelvic ပါအဲ့မှာကလေ low back pain မှာသူကအဲ patient low back pain ရတယ်ဒါပေမဲ့ x-ray မှာလေဘာမှမတွေ့ဘူး KUB မှာလည်းဘာမှမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်က ultrasound abdomen and pelvic ပါ pelvic ကိုတောင်းပါတယ်တောင်းခိုင်းပါတယ်တောင်းခိုင်းပြီးရင်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာလို့ exclude လုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုရင်တကယ်လို့အမျိုးသမီးဆိုရင် reproductive အဲ အဲ reproductive age မှာဆိုရင်အဲ atopic pregnancy လားနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ PI တွေဆိုတာ pelvic inflammatory disease ပါအဲ case တွေကလေဒီလောဘပိန်နဲ့လာတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲဘာဝဲကိုလစ်တွေကလေလိုဘက်ပေးနေလာတတ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အထောက်ဆောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေရော exclude လုပ်လို့ရလို့ပါနောက်တစ်ခုကကြာကျွန်တော်က number spine ရိုက်လိုက်တယ် number spine မှာရိုက်ပြီးတော့ဒီဆက်ပြီးတော့ အဲ nerve compression တွေရှိမရှိ reticulopathy ရှိရ nerve compression ရှိမရှိသိချင်တယ်ဆိုရင် MRI number sign ကိုထပ်ပြီးတော့ရိုက်မှာပါရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဓိကကတော့ကျွန်တော်က degenerative disease နဲ့ this အဲ herniation တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆေးမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ infection လား metastasis လားအဲ့လိုမျိုးခွေးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဆေးထုတ်ပြီးတော့ရိုက်ပါတယ် နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲကွန်ပျူတာတဲ့ဟို CT ပါ CT ကကြတော့ဆရာပြောတာဆရာဆရာဆရာ slide ပြောတာလို့ပဲ abdominal aortic aneurysm case တွေကလေသူကလောဘပိန်ကိုဖြစ်စေတယ်တကယ်လို့အဲအဲ့လိုမျိုးအဆောက်အအုံမှာတွေ့ကြတယ်ဆိုရင်နောက်ဆက်တွေ့ရ CT ရိုက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ အဲ CT myelography ပါ CT myelography ကအဲ patient တယောက်က lobet pain ရတယ်ပြဿနာကြီးဆင်းရတယ် reticulopathy ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာက MRI ရိုက်လို့မရတဲ့ contra indication တွေအများရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က CT myelography ရိုက်ပြီးတော့အဲ root compression ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်အဲဒီမှာကဒီကောင်းစဉ်လေးရတော့ကျွန်တော်ပြောမယ့်ဟာလေးတွေပါဒီ degenerative disc disease lemma disc herniation spinal canestinosis, the tessitis, uh, benign and malignant vertebral fracture, ankylosing spondylitis ပါအဲပထမဆုံးပြောမှာက degenerative disc uh, မှာဘာတွေကိုတွေ့ရလဲဆိုတာပြောပါမယ်။သူကဒါက disc အဲ lemma spine မှာဆိုရင် disc ရဲ့ဆက်ဖြစ်သွားမဲ့ problem problem လေးရောပြောထားတာပါ။ဒါက normal disc ပါ degenerative ဖြစ်သွားတယ် disc ပါခြင်း disc herniation ဖြစ်သွားပြီး tendon disc ဖြစ်မဲ့ osteophyte တွေပေါ်လာမယ်။ ဒါကဒါကျွန်တော်က this ခု normal မှာဆိုရင် central မှာရှိတာက nuclear power cell ရှိမယ် peripheral မှာရှိတာက annular fiber cell ရှိပါမယ်သူက connection ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတွေ့မှာက display က reduce ဖြစ်သွားတာရှိမယ်တချို့တွေကကြာ display က reduce မဖြစ်သေးနဲ့ OCO5 formation နဲ့ပေါ်လာတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကဒီ display ရော့သွားတာက nucleus က nucleus purpose က degeneration ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အဓိကကသူက display height ကရော့သွား သွားမှာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအဲဘေးမှာရှိတဲ့ annular fibrosis degeneration ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ disc ရဲ့ height ကတော့ preserve ကောင်းနေသေးပေမဲ့သူ့မှာဘေးနားမှာအဲ osteophyte marginal sclerosis ဒီစနစ်ဆက်ပေါ်လာမှာပါဒါကကြတော့ number 5လက်ထိပ်ပုံပြထားတာပါဒါကကြာတော့ကျွန်တော်က number spine ရိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ T3 ကနေ S1 လောက်ပြီးအကုန်ပါအောင်ရိုက်ပါတယ်တချို့ရဲ့ ပါအောင်ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးကျွန်တော်ကအဓိကဒီ lumbar spine epilatry မှာဘာကိုကြည့်မှာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ spinal curvature ကိုကြည့်လို့ရတယ်အဲ lateral plane မှာဆိုရင် spinal curvature limited ဖြစ်တာလားအဲ kyphosis ရှိလားဒီ AP plane မှာဆိုရင် stabilization ရှိလား scoliosis ရှိလားအဲ့ဒါရောကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ vertebral body ရဲ့ height တွေရောကြည့်ပါမယ် vertebral body height တွေကအဲ height ရော width ရောက normal ပဲလား ကြည့်ပါမယ်တကယ်လို့ပြီးရင်သူ့မှာ partition တွေရှိလေ sclerotic ရှိလား metastatic lytic ရှိလားအဲ့ဒါကတော့ metastasis တွေရော suspect ဖြစ်ရင်ပို့ပြီးတော့တခြားကြည့်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုက PET-K လေးပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ AP flin တွေမှာဆိုရင် PET-K လေးတွေရောတခြားအဲ in depth မဖြစ်ကောင်းမကောင်းတခြားလိုက်ကြည့်ပေးရပါတယ် spinal process လေးတွေကသူ့ရဲ့ alignment အတန်းညီရဲ့လားကြည့်ပေးပါတယ် နောက်တစ်ခုကကြာဒီ lateral plane မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ vertebral body ကိုကြည့်ပြီးသွားရင် disc ကိုကြည့်ပေးပါတယ် disc ရဲ့ height တွေကပုံမှန်ဆိုရင် L1 2ကနေအောက်ကို 344455S1 ဆိုရင်သူကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့သူကပို့ပြီးတော့ကျေသွားရမှာပါမကျေဘဲနဲ့ကျင်းသွားတယ်ဆိုရင် display ကအဲ display loss ရှိပါတယ်ရှိပြင်သူရဲ့ marginal sclerosis ရှိမရှိကြည့်မယ် osteophyte ရှိမရှိကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ AP plane မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ဒီ this နဲ့ vertebral body ရဲ့ပြဿနာအပြင်ရောဒီ psoas shadow ကိုပါကြည့်လို့ရပါတယ် psoas shadow ရဲ့ paravertebral shadow တွေကိုကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကကြတော့ဒီအဲ number spondyle အဲ number spondylosis မှာတွေ့ရတဲ့ဒါ typical ပုံမှာသူက display neuronin ရှိတယ် marginal sclerosis ရှိမယ်အဲ osteophyte တွေရှိမယ်သူက lateral lemma ရောအဲ AP lemma ရောတွေ့ရတာပါအဲ့မှာမှသူက ဒီကျွန်တော်တို့တွေ့ရခဲ့တဲ့ဟာတစ်ခုကကြတော့ဒီ distant neuron အပြင်ကိုဒီ this ထဲမှာ radiolucent တစ်ဖက်အနေနဲ့တွေ့ရတာသူက nitrogen gas ပါအဲသူကဘာအဲ့ဟာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် frequent phenomenon လို့ခေါ်တယ်ဒီ frequent phenomenon this ထဲမှာအဲတွေ့ရတယ်ဆိုရင်သူကဒါ this generation ကတော်တော်ဆိုးနေပါပြီအားကြတော့ city မှာပါ city မှာဆိုရင်သူက frequent phenomenon ကို F45 မှာတွေ့မယ် 5S1 မှာတွေ့ပါမယ် ပြီးရင်သူကဒီရာက F5 က S1 ရေအရှိကိုရောက်နေတဲ့ Imperialist pieces ပါရှိတာပါအဲဒါကကြတော့အဲ number 5အဲ X-ray ပြီးသွားရင်ဒါ MRI ကိုပြောချင်တာပါအဲ MRI မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကက this year signature changes တွေကိုတေချာပို့ကြည့်လို့ရမယ် body rate body ရဲ့ mirror signature changes တွေကိုပို့ကြည့်လို့ရမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီမြင်နေရတဲ့နားပလူလေးကိုတေချာကြည့်လို့ရပါမယ်အဓိကက သူ့ရဲ့ this year signal changes တွေကိုဒီသူ weighted image မှာကြည့်ပါတယ်သူက this တစ်ခုက degeneration ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာက this က dehydration ဖြစ်သွားတာပါသူ့ရဲ့ဒီ this ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိရဲ့ nucleus pulses လေးကပုံမှန်ကသူက fluid intensity ရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ T2 မှာပုံမှန်ဆိုရင် high signal intensity ပေးမှာပါတကယ်လို့သူက degeneration ရှဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီ this ရဲ့ signal က changes ဖြစ်သွားမယ်လို့ဒီ T2 weighted image မှာသူ့ရဲ့ blood disc လေးကိုတွေ့ရမှာပါ ဒါကကြတော့ဒါတည်သူဝိတ်တဲ့ image sensitive plane တွေကိုဒီ sensitive image တွေကိုပြထားတာပါဒါကကြတော့ normative ပါ normative ဆိုရင် तू ကဒီမှာအကုန်လုံးက high signal ပေးတယ်ဒီမှာကြောက်ဒီမှာကြတော့ level တစ်ခုလေးမှာပဲ degeneration ရှိနေတယ်ဒီမှာကြောက် multi level degeneration ရှိနေရပါဒါကြသူက degeneration က this အပြင်ရောဒါ nucleus pulses ကသူကဘာရဲ့ annular အန်ယူလာသဲအနေနဲ့လေးတွေ့ရပါတယ်အန်ယူလာသဲကသူကကျွန်တော်တို့ဒီ this အဲ this degeneration အပြင်ကိုဒီ annular fibrosis လေးပြေးသွားခဲ့မြင် fissure ရသွားခဲ့မြင်ဆိုရင်ကျွန်တော်က type 2 weighted image signal intensity မှာဒီလို high signal intensity လေးအနေနဲ့တွေ့ရတာပါဒါကကြတော့သူကဒီ nucleus pulposa ကအရှေ့နဲ့အနောက်ကိုမထွက်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ vertebra အတွင်းလေးကိုကျွမ်းတာပါ intravertebral herniation အအောင်ရှမုန်းနှုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်သူက degeneration process တွေဒီမှာတွေ့တွေ့ရတဲ့တစ်ခုပါ နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ neurosignaling changes vertebrae ဒီ adjacent vertebral body ရေသူတို့ရဲ့ amplate တွေမှာဆိုရင် inflammatory or degenerative changes တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကို motus changes နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရပါတယ်ဥမာက motus changes က၃ခုရှိပါတယ် type 1 2 3 type 1ဆိုတာကကျွန်တော်က inflammatory changes ကိုအဓိကပြောတာပါသူကအဲ T1 နဲ့ T2 ကိုကျွန်တော်ကအဓိကကြည့်တယ် C1 မှာဆိုရင်အဓိကဒီ Badira ရဲ့ template တွေကိုပို့ကြည့်ရပါတယ်။သူကဒါ this ပါ L5 S1 ရဲ့ this နဲ့သူ့ရဲ့ဒီအပေါ်ကဒီ L5 ရဲ့ lower template မှာဆိုရင် C1 မှာ hypo C2 မှာ hyper အဲ့ဒါကသူက inflammatory changes modest taiwan changes ပါဒီ low back pain ကိုဒီ modest taiwan changes က low back pain ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြတော့ type 2ပါသူကကြ first signal changes ဖြစ်သွားတာကိုပြောတာပါဒီ opposing amplace amplace or L5 S1 မှာဆိုရင်သူကဒီ T1 မှာကအဲ T1 ရော T2 မှာရော high signal intensity ပေးတာပါဒီကက modis changes type 3ပါသူကကြဒီ L45 ရဲ့ L45 this ရဲ့ opposite amplate မှာ T1 ရော T2 မှာရော low signal intensity ပေးတာပါ။ तू က fibrosis ပါ။ तू तू ကဒါကြာသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ကြောင့်တော့ low fat pain ကိုတိတ်ပြီးတော့မဖြစ်စေတော့ပါဘူး။အဲ तू ကအဲ့ဟာပြီးရင်အဲနောက်တစ်ခုပြောချင်တာက spondylolysis နဲ့ spondylolisthesis ပါ။ spondylolysis အကြောင်းကိုမပြောခင်ရောဒီဒီဒီ figure လေးကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ဒီသစ်ကလေးက Scotty dot နော် Scotty dot မှာကျွန်တော်ကဒါကဘယ်မှာတွေ့ရမှာလဲဆိုရင် number sign oblique plane ရိုက်တယ် oblique plane ရိုက်ပြီးတော့ဒီ pass interarticular fracture ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအယုတ်လေးလေးကိုအဲသိချာကြည့်အဲ့အယုတ်လေးအတိုင်းကြည့်ပေးတာပါသူ့ရဲ့ဒီအဲဒီခွေးလေးရဲ့နှာခေါင်းလေးရာ transfer process ပါဒီအပေါ်ကကြတော့ circular process ဒီ lower folic inferior articular process ဒီဟာလေးကကြတော့ eye လေးကကြ particle ပါဒီဟာ neck ကကြတော့အဲ inter articular rate နေရာပါဒီမှာဆိုရင်ဒါက oblique plane ပါ oblique plane မှာဆိုရင်အဲဒီကိုတီတော့ဒီပုံစံလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့ရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ဒီလိုကြည့်ရင်းနဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကောင်းတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကောင်းတယ်အဲအဲ့မှာမှာဒီဒီလိုမျိုးနေရာမှာ fracture လေးရှိခဲ့ရင်အဲ pass interarticular rib fracture လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါက spondylolysis ပါဒါကကြတော့နောက်တစ်ခုကကြ spondylolysis ဖြစ်သွားတဲ့ patient တော်တော်များများက spondylolisthesis ပို့ပြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ် spondylolisthesis ဆိုတာက vertebra body ကသူ့ရဲ့အောက်မှာရှိနောက်တစ်ခုကနေအရှိကိုလေကျွမ်းနိုင်တယ်အနောက်ကိုလေကျွမ်းနိုင်တယ်အရှိကိုကျွမ်းရင် anterolistisis လို့ပြောတယ်အနောက်ကိုကျွမ်းသွားရင် retrolistisis လို့ပြောပါတယ်အဲ့မှာမှာသူကဒီအဲ anterolistisis retrolistisis တွေကိုကျွန်တော်တို့က ဘလောက်ဒီဆိုးလဲ severity ရောသူကဒီသူ့ရဲ့ဒီ vertebra ရဲ့အဲ့ template လေးကိုကျွန်တော်က၄ပုံပုံလိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်25% 50% 75% 100%ဒါဆိုရင်တော့သူက less than 25% arthrosclerosis ရှိတာပါ။ပြီးရင်ဒီမှာက pass inter articular fracture ရှိရပါအဲ့တော့ဒီ film မှာဆိုရင် spondylolysis လေးရှိတယ်။အဲ spondylolisthesis arthrosclerosis လေးရှိပါတယ်။ ဒါလေးက oblique view လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြပေးထားတာပါဒါက electric x-ray မှာရိုက်တယ်အဲဒါ oblique oblique h electric x-ray မှာရိုက်တယ် oblique oblique plane မှာဆိုရင်ဒီမှာ pass interarticular fracture ကိုတွေ့ပါပြီဒါကကြတော့ MRI ရိုက်ထားတာပါ anterolisthesis လေးရှိတယ်နေ pass fracture လေးရှိတယ်ဒါ CT ရိုက်ထားတာပါဒီ L5 F1 လေးပဲမှာ vacant phenomenon လေးရှိမယ်အဲ pass defect လေးရှိပါမယ် နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ number this herniation နဲ့ spinal canal stenosis ကိုပြောမှာပဲသူကဒီ lumbar disc အဲ herniation လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က disc virgin ရှိမယ် disc herniation ရှိမယ် disc virgin ဆိုရင်သူကနှစ်မျိုးရှိပါမယ်သူကလုံးဝ diffuse disc virgin ဆိုတာကဒီ disc ကသူ့ရဲ့ဒီပပက်လေးအကုန်လုံးကိုကျွံထွက်သွားတာပါ asymmetry dispersion ဆိုတာကကြတော့သူကအရှိကိုလည်းကျွံကျွံကျွံမယ်ဘေးကိုလည်းကျွံကျွံကျွံမယ်အဲ့ဒါကို asymmetric dispersion လို့ပြောတာပါ နောက်တစ်ခုကကြတော့ dissociation dissociation မှာဆိုရင်နှစ်ခုထပ်ခွဲပါတယ် protrusion လား extrusion လားအဲ့မှာမှာ protrusion ဆိုတာကကြတော့ဒီသူ့ရဲ့ base ကပို့ပြီးတော့ white ဖြစ်ပါတယ်ဒီ extrusion ကကြတော့ဒီသူ့ရဲ့ neck လေးကချင်းချင်းလေးပါဥမာဒီ extrusion ကဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုရင် this migration ဆက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် this migration က upward this migration တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ downward this migration တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ် အဲ့ migration ကနေမှဒီလိုမျိုးပြုတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ sequestration လို့ this migration and sequestration လို့တုံးပါတယ်ဒါကြောင့် fake အနေနဲ့သူက this sequestration ဖြစ်တယ် migration ဖြစ်တာကဒီ ligament ရဲ့အတွင်းမှာလားအပြင်မှာလားဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့ရပါသေးတယ်ဒါကကြတော့ဒါဒါကျွန်တော်တို့က disharmoniation အကြောင်းကိုပြောတယ်ဆိုရင်အဲ ACA ACA image မှာမထပ်ပြောလို့ရမှာလေဆိုရင် သူ့ရဲ့ test ကကျွန်တာက၄မျိုးထပ်ပြီးခွဲပြောပါတယ် centrimal လား paracentral လား foramen လားအဲ extra foramen လားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နာ fruit ကိုပို့ပြီးတော့ထိရလဲဆိုတာသိချပြောနိုင်ပါတယ်အဲသူကဒါနာနာ fruit တွေကိုဖြတ်သွားတဲ့ပုံစံကိုရှင်းပြထားတာပါဥပမာအဖြစ်ဒါဆိုရင်ဒါက F45 this level ပါ5 this level မှာဆိုရင် F4 ရဲ့ nerve flow တွေကဒီဘေးကနေဖြတ်သွားတာပါ ဒီမှာဆိုရင်ဒီအလေကနေဖြတ်သွားတာကြတော့ alpha ရဲ့ NABRU ပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဥမာအပြင်ဒီ central disc herniation ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိမဲ့ NABRU က alpha ကိုထိမှာပါဒီ foramen နေ foramen တွေကနေ disc herniation ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့သူက alpha lot နဲ့ L4 ရဲ့ NABRU ကိုထိမှာပါဒီဘက်ကို disc herniation ရှိရဆိုရင် L4 ရဲ့ NABRU ကိုထိမယ်ဒီဘက်ဆိုရင် left ရဲ့ afforded NAFLU NAFLU ကိုထိမှာပါဒါကြောင့် this ဟာနီရေးစင်းရောမှာထပ်ပြီးတော့ grading ရောခွဲပြထားတာပါ။သူကဒါဒါဆိုရင် central disk ဟာနီရေးစင်းရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဒီက nav group ကိုဘာပြဿနာမှမပေးဘူးဆိုရင် grade 0ပါ။သူကဒါ disk ဟာနီရေးစင်းရှိတယ်ထိုံမဲထိနေတယ်ဆိုရင် grade 1သူကဟာနီရေးစင်းရှိတယ်ထိတယ်နည်းနည်းလေးသွန်းတယ်ဆိုရင် grade 2ဒါကကြတော့ တွန်လေးတွန်လေးနားပေါ်လေးလုံးဝ compression ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် grade 3ပါဒါကြောင့် MI ပုံကိုပြထားတာပါ MI ပုံမှာဒါ subjective မှာကြည့်တယ် subjective ဒါ T1 T2 ဒါကြောင့် AVA ပုံကိုပြထားတာပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြည့်တယ်ကြည့်လိုက်ရင်ကြည့်လိုက်တိုင်းဒါ disharmoniation ရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ central line right line ကိုဖွဲလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုဖွဲဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလို AVA plan မှာကြည့်ပါမယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုက်တဲ့ချိန်မှာဆို concentrated herniation ရှိရယ် spinal canal stenosis ရှိမယ်အဲ nerve root compression ရှိပါတယ်ဒါကကြတော့အဲ paracentral herniation ရှိတယ် spinal canal stenosis ကိုအရင်ဆက်ဆိုးဝါမဖြစ်စေဘူးသူက this အဲသူက this herniation ကသူကအဲ spinal canal stenosis ကိုဖြစ်စေတဲ့ cause တွေမှာသူက this herniation အပြင်ကိုသူက တန်တဲ့တခြား courses တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဒီဘာဒီဗလာရဲ့အနာဘက်ကဟာတွေပါ facial joint arthrosis ရှိမယ် synoviasis ရှိမယ် ligament and flavin hypertrophy ရှိမယ် epidural fat lipomatosis တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်က MRI ရိုင်းလိုက်တယ်ဆိုရင် disc ကတော့ကောင်းတယ် disc ကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ patient ကအဲဘက်ပိန်ရှိသေးတယ်ဘက်ပိန်ရှိသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါကြီးကိုစဉ်းစားရပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်သူက facial joint arthrosis ကကြတော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲဟိုအဲဒီ degenerative changes တွေတွေ့တယ်လို့ပဲ fixed joint မှာ fixed neuron ရှိမယ် secondary sclerosis ရှိမယ် osteophyte formation တွေရှိမယ်အဲအဓိကကသူက plane မှာတိတ်ပြီးမတွေ့ရဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါကို CT မှာပို့ပြီးတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက fixed joint arthrosis ဖြစ်ရင်သူနဲ့အတူတွဲပြီးဖြစ်တာက synovial ဖြစ်ပါ synovial ဖြစ်တဲ့ fixed joint arthrosis ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လည်းသူက ဒီ century မှာအဲ stenosis ကိုမဖြစ်သေးနဲ့ lateral recess မှာ stenosis ဖြစ်စေတယ်နားကို compression ဖြစ်စေတယ်ဒါက facet joint arthrosis ကိုဖျက်ထားတာပါအဲဆိုရင် facet joint arthrosis ရှိရဲအဲ facet joint ထဲမှာ fluid ဝင်နေတယ်ဒီထဲမှာအကြတော့ဒါ synovial cyst လေးပါ synovial cyst လေးကသူကဒီအတွင်းဘက်ကိုဝင်နေတယ်အဲ တနေသေးကိုဝင်နေတယ် na group ကို compression ဖြစ်စေတယ်အစိရသူ့ရဲ့ test ကကြတော့အရင်ကြီးမဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့သူကဒီအနောက်က facet joint ပြဿနာကြောင့်မို့ဒီ patient က na group compression ရနေတာပါဒါကကြတော့သူက test ကလည်းအရင်မဆိုးဘူးအဲ facet joint ကလည်းမဆိုးဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာဖြစ်နေတာကဒီ ligament and flavin hypertrophy ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီက epidural fat ကပို့ပြီးတော့များနေတာပါ ဒီလို epidural epidural lipomethosis စီတတ်တဲ့ patient တွေကတော့အရန်ဝါးတဲ့ patient တွေ steroid တောက်နေရတဲ့ patient တွေမှာဒါကိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ဒါ spinal canal stenosis ကိုပုံအကျန်လေးပြထားတာပါ။နောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်ကဒီ spinal canal stenosis အပြင်ကို neural foramen stenosis ကိုပါသိချာသိရမှာပါ။သူက patient တွေမှာဆိုရင်သူက central မှာမကျင်းပေမဲ့ lateral မှာတစ္ဆာနေရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ neural foramen နဲ့ stenosis ကိုစဉ်းစားမှာပါသူကပုံမှန်ဆိုရင်ဒီ neural foramen ကဒါလေးက nerve ပါဒါလေးက epidural fat ပါဒါကကြတော့အဲ ligament flavor မှာဒါက normal ပါသူ့မှာသူကအဆင့်၃ဆင့်ခွဲထားတယ် mind လား moderate လား severe လား mind ဆိုရင်သူကဒီအဲ display ကအနောက်ကိုနည်းနည်းကျွန်းလာတယ် fat လေးနည်းနည်းပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ nerve ကိုတော့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဒီမှာကြတော့ အဲ epidural fat ကတော်တော်ကိုမရှိတော့ပါဘူးဒီမှာကျ epidural fat လုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ nerve root ကိုလုံးဝ compression ဖြစ်သွားပါပြီဒါ spinal canal stenosis ကိုဟို EVA ပုံမှာတွေ့ရတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြထားတာပါဒါ CT myelogram ပါ CT myelogram က MRI ရိုက်လို့မရတဲ့ patient တွေဆိုရင်ကျွန်တော် CT myelogram ဆွဲပြီးတော့ ဒီ nerve fruit လေးကိုကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါက ventral nerve fruit ဒါကြတော့ dorsal nerve fruit ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကလမ်းပါပြဿနာကြီးစဉ်းစားနေမဟုတ်ဘူးအဲမဟုတ်ဖ ೇನೆ အသက်ငယ်ငယ်ပေးဆန်းနေမှာလိုဘက်ပိန်နေလာတယ်ရိုင်းလိုက်တော့လေဒီ generated changes တွေမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘဲနဲ့တခြားပဲဖြစ်နိုင်တဲ့ process တွေကကြတော့ numberization ပါ numberization ဆိုတာကသူက number vertebra ကပုံမှန်၅ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့6ခုဖြစ်သွားတယ်6ခုဖြစ်သွားတာပါ နောက်တစ်ခုကကြတော့ sacralization ပါ sacralization ကကြတော့ဒါပေမဲ့လမဘာတိပရာက၄ခုပဲဖြစ်သွားပြီးတော့ L5 က S1 အနေနဲ့ပေါင်းသွားတာပါပေါင်းသွားပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ number L5 ရဲ့ transfer process က sequence ဒါမှမဟုတ်ရင် EDN နဲ့တွားပြီးတော့ fuse ဖြစ်သွားတယ် fuse ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် patient တွေမှာဆိုရင်လည်းအဲ young age တွေမှာ low fat ပင်ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြောင့် number secret transitional vertebra လို့ခေါ်တာပါ နောက်တစ်ခုကကြတော့ final fine ဖြစ်တာပါ final fine ဖြစ်တာမှာလေသူကအရန် age တွေဖတ်ပိနေလာတယ်ဒီ generative changes မရှိဘူးဆိုရင်လေအဲရဲသူကရိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီလို spinal bifida ဖြစ်တာမျိုးတွေ့တတ်ပါတယ်တွေ့တတ်ရင်လည်းအဲ့လို patient တွေကဖတ်ပိရတတ်ပါတယ်နောက်နောက်တစ်ခုကကြာ parallel set ပါ parallel set ကကြာတော့ကျွန်တော်ကအတွေ့များတာကလမ်ဘာမှာလေးတွေ့တယ်စိတ်ခရမ်မှာလေးတွေ့တယ်ဒီ parallel set ရှိတဲ့ patient တွေကလေအဲ လိုပတ်ပိန်ကိုရစေပါတယ်ောက်တစ်ခုကကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒါကကြောင့် degenerative changes နဲ့ dysregulation နဲ့အပြင်ရောနောက်တစ်ခုကကြောင့်ဒါ infection ဘက်ရောက်သွားပါပြီ infection ရှိတဲ့ patient တွေမှာဆိုရင်လေသူက infection ရလေသူက non specific lobar pain နဲ့လာတတ်တယ်သူက infection မှာဆိုကျွန်တော်တို့အဓိကဒီမှာက pyotic စ်လား tuberculosis လားဒါမျိုးသူက history ကနေလေရနိုင်တယ်အဲတချို့ຢာကြ history ကိုတိကျမရဘင်းနေလေဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီ plain HV plain မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အဓိကကြောင့်သူကဒီအဲဘလို့နေလာလဲဆိုတော့လူငယ်တွေမှာရှိတယ်ဒီ genetic changes တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကဒီအဲဖြစ်နေတဲ့ level တစ်ခုမှာ display ကကျင်းသွားမယ် marginal sclerosis ရှိမယ်အဲ template ဆိုတဲ့ rule set လေးတွေရှိမယ်ပြီးရင်သူဒီ this ရဲ့အစိမ်းမှာ substitute တို့လေးတွေရှိပါတယ်ပါလာ AP flame မှာဆိုရင်သူက paravertebra မှာ substitution လေးတွေရှိပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင် effective ဆိုတော့ဒါနဲ့ဒါနဲ့တက်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲအဲ့တော့အမှန်ပြီးတော့ရိုက်ရင်တော့ pot လား pyothan လားခွဲနိုင်ခွဲနိုင်ပါတယ် ဒါကကြတော့ဒါအဲ pyogenic နဲ့ tuberculosis ကိုခွဲထားတဲ့ဟာပါ pyogenic တွေဆိုရင်သူက paraspinal or intraspinal abscess တွေပိုရှိနိုင်တယ်သူရဲ့ abscess ရဲ့ wall က thin and smooth ဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူကဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လေ weight define အဲတက်တယ် abscess က abscess ကလေ vertebrae intraosseous abscess တွေဖြစ်နိုင်တယ်သူကအဓိကကြတော့ tuberculosis တိတိကျဖြစ်တဲ့ vertebral lesion တွေကအဲ နေရာမာတီတာမာတီပဲဘာတီဘာတီတာကိုထိနိုင်တယ် skip vision ရှိနိုင်တယ်ဒါမဲ့ तू ကနောက်ဆုံး stage တီကို this ကိုတိတ်ပြီးမပါတတ်ပါဘူးသူက pyogenic ဆိုရင်တော့ तू ကအကျယ် this နဲ့သူ့ရဲ့ adjacent vertebra နှစ်ခုမှာပို့ပြီးတော့အဲဖြစ်မှာပါနောက်တစ်ခုကကြာကျွန်တော်ကအဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာကြာတော့ this ပြဿနာလား this က infection လားဂျူမာလားဆိုတာပြန်ကြည့်ရမှာပါဒီတကယ်လို့ तू က infection ဆိုရင်တော့ သူက paravertebral abscess တွေရှိမယ်အဲဒီ vertebra လေးနှစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ပါမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ tumor သာဆိုရင်တော့သူကဒီ vertebra တစ်ခုလေးမှာပဲပို့ပြီးတော့ဖြစ်မှာပါဒါကအဲ step ရဲ့ step ရဲ့ Stefano Coquet Aurea ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီ this ရောင်လေးအကြောင်းလေးကိုပြထားတာပါဒါကကြတော့ port ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ port spine ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သူက spinal cord compression ကိုဖြစ်စေတာပါ နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘက်ပိန်လေးလာတာကဘက်ပိန်လေးလာတယ်အဲ plane ရိုင်းလိုက် lemma spine injury ရိုင်းလိုက်တယ်ရိုင်းလိုက်တယ် fracture တွေ့တယ် vertebra body fracture တွေ့တယ်တွေ့ရင်တစ်ခုလားအဲ single vertebra လား multiple vertebra လားကြည့်ပါမယ်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်က osteoporotic fracture လား metastatic fracture လားကိုခွဲနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ MRI ကိုဆက်သွားလို့ရပါတယ်။ သူကဒီအဲ MI မှာဆိုရင်တော့သူကဒါ CT ရိုက်ထားလေဒါ MI ပါ MI မှာဆိုရင်တော့သူက single vertebra အဲ comprehensive fracture ကိုတွေ့တယ်သူ့ရဲ့ဒီအဲ posterior border က straight ပဲ code ကိုတွားပြီးတော့မထိဘူးမထိဘဲနဲ့သူကဒီသူ့ရဲ့ vertebra အထက်မှာ fluid sign တွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါက benign fracture ပါသူကဒီ metastatic fracture တော်တော်များများက bavira က compress ဖြစ်ပါတယ် compress ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ posterior border က spinal cord သေးကို compress complexity ဖြစ်သွားတယ် spinal cord ကိုဖိတယ်စိတ်ထိုးလိုက်ရင်လည်း homogeneous လေး contract enhancement ရှိတယ်အဲဆိုရင်တော့ metastatic fracture ပိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကကြတော့ immune ဖြစ်တဲ့ ankylosing spondylochondritis အဲ့ဒါကကြာကျွန်တော်က X-ray မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူက synthetmal 5ရှိတယ် osteophyte နဲ့မတူဘူးဒီ vertebra ရဲ့ amplate လေးတွေမှာသူက sclerosis လေးတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲဒီပုံမှန် degenerative နဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီလိုလက္ခဏာလေးတွေကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က ankylosing spondylitis လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဟိုပေးလို့ရပါတယ် ဒီကျွန်တော်ရဲ့ topic ကကြတော့ဆရာကြီးဦးတင်လွင်ရဲ့ PowerPoint ကနေ reference ယူထားပါတယ် radiological assistant ကနေလေ reference ယူထားပါတယ်ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့တော့ဒေါ်ခင်မြင့်စုခင်ကကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် spine နဲ့ region မှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုသေးစိတ် very informative ပါအဲ့တော့အဲခုနဟိုပါပေါ့နော် အခုသုံးများလာတဲ့ဟာပေါ့ပုံမှန်ဖြစ်တော့အရင်တော့မသုံးပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းသုံးလာတဲ့ဒီ oblique view တွေခုန spinal surgery ဘက်ကနေเนาะကျွန်တော်တို့ extension ဟို flexion view တွေတို့ဒါတွေကိုပါထည့်ပြောသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပဲ informative ဖြစ်ပါတယ်အဲ GP တွေအတွက်လည်းအများကြီးသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုဒီ low back pain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရင်ကပြန်လဲတန်ဆွမ်းရေးနဲ့ကြောစစ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေကို ကျွန်တော်တို့အဲဆရာကြီးဦးအောင်ကိုဦးကနေပြုလုပ်มาဖြစ်ပါတယ်အဲဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်ကိုဦးကတော့ကျွန်တော်တို့2018ခုနှစ်မှာ doctorate ပေါ့နော် Dr. MED SC Rehabilitation Medicine နဲ့ပြီးကြဖြစ်ပါတယ်အခုသူကမန္တလေးဆေးရုံကြီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့မန္တလေး University of Medicine မန္တလေးနော်မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ်မှာလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ အကျော်ဆင်းတဲ့ပြန်လဲတန်ဆွမ်းပိုင်းဆိုင်ရာကိုဆရာကြီးဦးအောင်ကိုကိုတင်ပြပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်။ဟုတ်ဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့အကုန်လုံးကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ပေါ်ကိုင်ဘက်ဆရာဝန်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဒေါက်တာအောင်ကိုဦးပါမန္တလေးစီးသက်ကတို့အကျော်ဆင်းတဲ့ပြန်လဲတန်ဆွမ်းရေးဌာနကတိကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတဲ့ topic ကတော့ခုနဆရာတွေရှေ့ကပြောသွားတဲ့ဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်က rehabilitation management of low back pain အကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြောမယ် PowerPoint ရဲ့ content စီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်က variability management အကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောမယ့်ကောင်းစီရဲ့ content တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲဟုတ် low back pain ကတော့ကျွန်တော်တို့ data 2 1မှာအတွေ့များတဲ့ယောဂလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ တွေ့တဲ့အတွေ့ပဲအတွေ့အများဆုံးကတော့ around about 40ဝန်အသက်ကို40ဝန်းကျင်မှာအတွေ့အများဆုံးလို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကလည်းတစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာလိုးဘက်ပင်းကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်ကလည်းတော်တော်များပါတယ်အဲ့တော့အာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လိုးဘက်ပင်းရဲ့ majority of symptom တွေကအဲ sub limiting ဖြစ်တယ်သူဟာတဲ့သူပြန်ပြီးတော့မှ resolve ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ40 to 80%လောက်ကတစ်ပတ်အတွင်းမှာပျောက်တယ်။အဲလိုဘက်ပိန်းကြောင့်ရ တဲ့စာဒီကာရီကလည်း75%လောက်ကလည်းတစ်လအနေ6လအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် clear ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့90ရာကနေ90ရာခိုင်နှုန်းထိက recurrence ပြန်ရတတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့လောက်ထား literature တွေကနေပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကအဲလိုးဘက်ပင်ဖြစ်စီရတဲ့အဓိကအကြောင်းချက်ဖြစ်မှာပေါ့လေအဓိကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ့်ဥစ္စာဒါ patient ဟိုပါလူနာက lack of exercise လာပေါ့နော်သူရဲ့ posture တွေကမမှန်တာလားနောက် forget trauma တွေဖြစ်နေသလားသူ့မှာ emotional stress တွေရှိနေသလားနောက်ပြီးတော့ patient က overweight ဖြစ်နေသလားဒီ overweight ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခုနပြောတဲ့ factor တွေကိုသွားပြီးတော့မှ aggravate လုပ်သလားပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရပါမယ်ဒါကတော့ခုနဆရာ slide လဲပြောသွားပြီးသားပါဒါလမ်းပိုင်း anatomy တွေပါကျွန်တော်ကြော်ပါမယ်အဲ့မှာ face joint ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကြော်ပါမယ်နောက်ောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က intervertebral disc ပေါ့နော်။များတော့ပြင် back pain တွေရဲ့ cause တော်တော်များများ intervertebral disc ကနေလာတာများပါတယ်။ disc ကအဲ့မှာဆို nucleus pulposa နဲ့အပေါ်က annular fibrosis ဆိုပြီးတော့ အပြင်က angular 5 website ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ layer တစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကခုနကကျွန်တော်တို့ဒီဒီ biomechanics လေးကျွန်တော်ခဏပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာ swine ပေါ်အလုတ်တစ်ခုကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ pressure ကအထဲမှာရှိတဲ့ nucleus pulsars ပေါ်မှာတွားပြီးတော့မှအလုတ်က တွားကြပါတယ်တွားကြတဲ့ခါကျရင် nucleus ကဘေးကို expand ဖြစ်တယ်အဲ expand ဖြစ်လာတဲ့ nucleus material တွေကိုအပြင်မထွက်အောင်လို့အပြင်ကနေပြီးတော့ annular fibrosis ကပြန်ပြီးတော့မှ counter force နဲ့ပြန်ထိန်းပါတယ်အဲ့ mechanism ပြတ်သွားတယ်အမှ annular fibrosis ကတဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က disc ကကျွန်လာပါတယ် disc ကျွန်တဲ့အဆင့်ဆင့်ကအဲ၄ဆင့်လောက်ရှိပါတယ်အဲ degenerative ကအဲ့တော့မှ pro 2ဖြစ်လာတယ် h2 ဖြစ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြုံပြီးတော့မှ sequestration ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအစဉ်အစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အဲလူရဲ့ posture ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ this year လောက်က spy မို့ဟိုဟာပေါ့ posture က this year လောက် ပေါ်မှာဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာကိုပြထားတာပေါ့နော်အဲ normally super position မှာဆိုလို့ရှိရင် this ပေါ်မှာကြားတဲ့လောက်ကအနည်းဆုံးပဲအော်ကျွန်တော်မတ်တက်ရက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ this ပေါ်မှာကြားတဲ့လောက်က100လောက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကုန်းပြီးတော့ပစ္စည်းမရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် this ပေါ်မှာကြားတဲ့လောက်က220လောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီ position တွေ low back pain အဖြစ်အများဆုံး position ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ PID အဖြစ်အများဆုံး position ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ exercise လုပ်လို့ရှိရင် this ပေါ်မှာ pressure changes တွေဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတာပြထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲဟုတ်ဒါကတော့ခုနဆရာပြောသွားတဲ့အချက်တွေပါပဲ causes ဆိုလိုပဲပင်ကျွန်တော်ကြော်ပါမယ်အဲ့တော့အာနောက်တစ်ခုကဒီမှာကျွန်တော်အဓိကဟိုသိကျင်တဲ့အချက်ကကြတော့ဒီ low back pain ရဲ့ causes တွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာ generally inflammatory နဲ့ mechanical ကိုဘယ်လိုခွဲခြားမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောပြချင်ပါတယ်အဓိကအဲ age of onset ဆိုလို့ရှိရင် inflammatory ဆိုရင်အသက်40အောက်မှာဖြစ်များတယ်များတော့အဖြစ် ပေါ့နော် inflammatory တွေက insidious ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ morning stiffness တွေလည်းလာမယ် notional pain တွေ common ဖြစ်မယ်နောက်မှာ exercise လုပ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှတက်တာလာမယ် mechanical ဆိုရင် exercise လုပ်ရင်ပို့ဆိုးလာမယ်နောက် SI joint tenderness တွေရှိမယ် inflammatory mechanical မှာဆိုမှရှိဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှ inflammatory မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က chest က expansion ကို restricted ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ chest expansion တွေညော့မယ် mechanical မှာဆိုရင် normal ပဲဒါ neurological အဲ deficits တွေက inflammatory မှာသိတွေ့တွေ့ထားမှရှိပါဘူး mechanical back pain မှာဆိုလို့ရှိရင် geological deficit တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ low bed ပင်ကိုကျွန်တော်က judicial sample ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခွဲတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်6 pattern နည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် acute 6ပတ်နဲ့12ပတ်ကြားဆိုရင် side acute 12ပတ်နဲ့ကျော်သွားရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် chronic လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်တယ် assessment လုပ်မယ်ဘက်ပင်းတယောက်ကို assessment လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် history taking physical examination thoroughly လုပ်ရလုပ်ရမယ်ပြီးတော့မှ imaging တွေ laboratory တွေလောက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ history မှာဆိုရင်အဓိကကျွန်တော်တို့ကအဓိက major ၃ခုပဲစဉ်းစားရမှာသူ့မှာ any evidence of systemic disease ရှိသလားနောက်ပိုင်း neurological disease တွေရှိသလားပေါ့နော် any နောက် any psychological stress တွေ psychological factor တွေရှိလားဒါတွေအရင်စဉ်းစားပြီးတော့မှကျန်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တခုချင်း exclude လုပ်သွားပါမယ်ဒါခုနကပြောပြီးပါပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ rehabilitation practice မှာဆိုလို့ရှိရင် ရင်ကျွန်တော် history တိတ်ကြီးမှာ patient ရဲ့ function ကို emphasize လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ function နဲ့ history ကိုကျွန်တော်တို့ detail မိတယ်သူ့ရဲ့ area ကဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ pain ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ area မှာဘယ်လောက်ထိ disturb ဖြစ်နေလဲပေါ့နော်သူ extended area ရောသူလုံနိုင်ရလားဆိုတော့ကျွန်တော် data လေးဒီမှာမေးပါမယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အာ litigation ပေါ့ဒါဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲလူနာတယောက်ကဥမာထားပါတော့သူ့ကိုမေးကြည့်လိုက်တယ်သူကအမှုရင်ဆိုင်နေရတယ်ရှိလားတရားစွဲတာတွေရှိလားသူကျတော့ဒီဟာကြီးကအာဘက်ဘိန်းကိုဟိုခွင့်လိုခြင်းလို့ ရုံးမသွားကြလို့ရှောင်နေလို့ဆိုပြီးတော့မှဒါ mailing list နဲ့လာတဲ့ဟာလေးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ page specific page တစ်ခုလာလို့ရှိရင် history ဘယ်လိုယူမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက reflex sign တွေပါခုနဆရာလည်းပြောလာရပါပြီအဲ့ထဲမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကကြာဒီမှာကျွန်တော်တို့က yellow flag sign ပေါ့နော် yellow flag sign ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဓိကဘာအတွက်ကြည့်တာလဲဆိုတော့ chronicity အတွက်ကြည့်တာပေါ့အာ low back pain patient တယောက်ဒီ back pain ကကြာလာတဲ့အများသူ့ရဲ့အလုပ်မှာဘယ်လောက်ထိအဲ disturb ဖြစ်သွားလဲ သူသူ့ရဲ့ sleep problem တွေဘယ်လိုရှိနေလဲပေါ့နော် depression တွေဝင်နေပြီလားအလုပ်မှာမပြောတော့ဘူးလားဒီခါနာယောဂါကြီးသူပြောင်းမကူနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်နေပြီလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ဟိုဟာစဉ်းစားဖို့အတွက် yellow flag sign တွေသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါတော့ examination ခုနဆရာပြောထားတဲ့အဲမှာလည်းကုန်ပါပြီးပါပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ imaging ကတော့ခုနညီမလေးကအများကြီးပြည့်စုံပြောသွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါနောက်ပိုင်းကျွန်တော် laboratory test တွေလုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကပြောမယ် management အကြောင်းပေါ့နော် management ဆိုလို့ရှိရင် back pain တယောက်ကိုစဉ်းစားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က multi disciplinary approach နဲ့စဉ်းစားပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ physiatrist တွေပါမယ် orthopedic surgeon တွေပါမယ် physiotherapist တွေပါမယ်နောက် prosthetic နဲ့ orthotic အဲခြေတူးလက်တူးပညာရှင်တွေအဲအထောက်အကူပြုပစ္စည်းပညာရှင်တွေပါမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဘက်ပေါင်းစွာစဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က manage လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က just ဒီ specific injury condition တခုတည်းကိုပဲ emphasize လုပ်ပြီးတော့မှ manage မလုပ်ပါဘူးလူနာရဲ့ overall recovery အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပြီးတော့မှ manage လုပ် နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ recurrent မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာလည်းပြောပြီးတော့ manage လုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ psychological factor social factor တွေပေါ်မှာလည်းကျွန်တော် focus လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ pharmacological management မှာဆိုရင်တော့ဇာတ်လိုလဲအကုန်လုံးတိပဲတိုင်းပါပဲ back pain လာရင် NSAID တွေပေးမယ် analgesic တွေပေးမယ် muscle relaxant တွေပေးမယ်နော် anti နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် chronic ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် neuropathic ဆမ်ပလန်တွေဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် anti epileptic တွေပေးမယ်နောက်ပြီးတော့မှ anti depressant တွေပေးမယ် အဲနောက်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့အဲ SSRI နဲ့ SNRI နေပေးလာတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ energetic တွေပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ WHO energetic letter လေးတိုင်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပေးစေရတယ်အဲ pain ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိတ် pain ကတိတ်မဆိုးသေးဘူးဆိုရင် non operate energetic လောက်နဲ့စတဖြည်းဖြည်းနဲ့မတက်တာဘူးဆိုလို့ရှိရင် we operate ကိုနဲ့ပေါင်းထက်နောက်မတက်တာဘူးဆိုလို့ရှိရင် strong operate တွေထက်ပေါ့နော်အဲ adjuvant တွေထက်ပေါ့အဲ့လိုလေးသွားစေချင်ပါတယ် နောက်တစ်ခုကကျ non pharmacological management ပေါ့နော် non pharmacological management မှာဆိုလို့ရှိရင် health education တွေပေးတာပါမယ် post share တွေ care တွေပေးတာပါမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အာ physical medicine အတုံးနဲ့ physical modalities တွေပေးတာပါမယ်အဲနောက် exercise တွေပေးတာပါမယ်နောက် orthosis တွေ brace တွေပေးတာပါမယ်ပေါ့လေနောက်ပိုင်းနောက်ဆုံးတော့ surgery လုပ်မယ်မရလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့ health education ပေါ့ health education ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် patient ကိုဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ accurate information ကိုပေးရမယ်ဒီ back pain တွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဥပမာ mechanical back pain ဆိုလို့ရှိရင် mechanical ကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဟို အဲ့ဒီထိုင်ဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပြောပြရမယ်။နောက် inflammatory ဆိုလို့ရှိရင်လည်း inflammatory back pain ကအာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲသူရဲ့ consequences တွေကဘာတွေရှိလဲနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လို deformity တွေဝင်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရားပြောပြရမယ်ပေါ့နော်။နောက်ဘာမှမဟုတ်တာဒီ ghost posture အတိုင်း spine ကို spine ရဲ့ posture ကို ghost posture ဖြစ်အောင်ပြောပြရမယ်။နောက်ပြီးတော့သူရဲ့ပစ္စည်းတွေမှားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း proper lifting technique တွေကဘယ်လိုမှားရမလဲ power mechanic တွေဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတာပြောပြရမယ်ပေါ့နော်။အော် နော်ကျွန်တော်အခုပြောချင်တာကတော့ဒီကျွန်တော် low back pain မှာ native to one တုံးနေတယ် management မှာတုံးနေ physical modality အကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ကျွန်တော် heat therapy cold therapy ပေါ့နော် water လို့ခေါ်တဲ့ hydrotherapy ရရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ ultrasound လို့ခေါ်တဲ့ sound therapy တွေရှိမယ် electricity electrical therapy တွေရှိမယ်ပေါ့နော်နောက် electromagnetic wave တွေသုံးတဲ့ therapy တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် modality တစ်ခုကိုရွေးတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ရွေးလဲဘယ်သူ့ကိုပေးမှလဲဘာ modality ကိုသုံးမှလဲပေါ့နော် diagnosis ကဘာလဲဘယ်နေရာကိုပေးမှလဲ duration ဘယ်လို လိုပေးမှာလဲအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကြာအောင်ပေးမှာလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ align concurrent issue တွေဘာတွေရှိသလဲခဏဒီ work plan တောင်းကြရရှိလားသူရဲ့ cooperation level ကဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ပေးရတယ်ပေါ့နော် heat ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့က superficial လား deep လားနော်ဒါ mechanism heat transfer နဲ့ဘယ်လိုတွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့ပေးကြပါတယ် superficial heat ဆိုလို့ရှိရင်ခုနက အပူထုတ်ကတ်တာတို့နော်ပြောင်းကတ်တာတို့နောက် radiant heat ပေးတာတို့ပါတယ်ပေါ့လေဒီ heat ဆိုရင် ultrasound therapy တို့ short wave တို့ microwave therapy microwave diathermy တို့ပေးတာတို့ပါတယ်ဒါ heat ပေးလို့ရှိရင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရမလဲဆိုတော့ heat ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပိန့်တက်တာတယ် muscle relaxation ရတယ် blood circulation ကောင်းတယ် tissue healing ကောင်းတယ်ပေါ့လေ joint stiffness တွေရော့စေတယ်ပေါ့ဒါကသူ့ရဲ့ heat ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေပေါ့ဒါကတော့ superficial heat ရဲ့ပုံတွေပေးနေပြထားတာပေါ့နော်ဒါက deep agency ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ cool therapy heat therapy လိုပဲ cool therapy ကလည်း pain ပုံမှာ effective ဖြစ်တယ်ပေါ့လေသူက cryotherapy လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့အဲသူက muscle spasm တွေကိုလည်းညော့စေတယ် muscle contraction ကိုလည်းကောင်းစေတယ်နောက် chronic inflammation တွေဒီမားတွေ joint effusion တွေလည်းညော့စေတယ်ပြောပါတယ်ဒါ cryotherapy unit ပေါ့နော်ရေကဲတို့ကတာပါမယ်ခုန cryotherapy unit လိုဟာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့စေရုံမှာရှိပါတယ်အာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် electric electric therapy ပေါ့လေဒီမှာအသုံးများတဲ့ tense ပေါ့ tense ကတော့ခုနောက်ပိုင်း home ဟိုလူတိုင်းလဲဝယ်ပြီးတချို့တွေအိမ်မှာတွေသုံးနေကြတာရှိတာပေါ့လေ သူက electric energy ရတမျိုးပဲဖြစ်တယ်သူက battery လေးနဲ့သူက electric လေးလွတ်ပြီးတော့မှ skin ကို stimulation ပေးတယ်ပေးသွားတဲ့ stimulation force ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ nerve fiber တွေကိုစိုင်းတက်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ pain gate ကို spinal cord မှာရှိတဲ့ pain gate ကိုသွားပိတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သွားပိတ်တဲ့ခါကျတော့အဲဒီ pain information က brain ကိုမရောက်တော့ပဲကျန်နာကျင်မှုကိုညော့စေတယ်ပေါ့လေအာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမြဲတမ်း ဟိုကျွန်တော်တို့ရှိမှာတုံးနေတဲ့ lambda traction ပေါ့ lambda traction အကြောင်းကိုပြောမယ်ပေါ့ lambda traction ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီ spine ပေါ်မှာ longitudinal force ကို apply လုပ်လိုက်တာပါပဲသူမှာ intermittent နဲ့ပေးမလားအဲ continuous နဲ့ပေးမလားပေါ့လေ manually ပေးမလား mechanically ပေးမလားပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ manually ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရုပ်ဆိုးဆိုးလူကြီးဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး manually ပေးမှာပေါ့လေ comma လေးချောချောလေးလာရင်တော့အဲ mechanically အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပုံလေးကျွန်တော်ပြထားတာပါเนาะဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့ indication အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်မှာ traction ဆွဲမလဲပေါ့ traction ဘယ်ချိန်မှာဆွဲမလဲဆိုတော့ muscle spasm တိတ်ဆိုးတဲ့ချိန်ပေါ့နော်ပြီးတော့ disc တွေကဒီ generation ကြောင့်မို့ narrow ဖြစ်နေတဲ့ချိန်ကြီးနောက်ပြီးတော့ disc တွေ prolapse ဖြစ်နေနေတဲ့အချိန်နောက် nerve compression တွေဖြစ်နေတဲ့ nerve compression ဖြစ်နေတဲ့ condition တွေပေါ့နောက် facet joint မှာ OA လိုဟာမျိုးရနေတဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးတော့ capsulitis တွေဖြစ်နေတယ်နောက် ligament တွေက laxity တွေရနေတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကျွန်တော်တို့က laminar traction ကိုတုံးတယ်ပေါ့လေဘယ်ချင်းနေမှာမတုံးရဘူးလဲဆိုခုနက ကျွန်တော်တို့ x-ray ရိုက်မယ် spine က unstable fracture တွေရှိတယ် stabilization တွေရှိတယ်အမှရိုးရှင်းလေးတွေရှိနေတယ်။ normal ligament features တွေရှိတယ်ပေါ့လေ။နောက် sunlight လို့ spinal cord compression features တွေရှိနေတယ်။ osteoporosis အဲ bone density ကတော်တော်ကျနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က traction မဆွဲပါဘူး။နောက် traction ဆွဲရင်ဘာ effect တွေရလဲ။ traction ဆွဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ vertebral body က separate ဖြစ်သွားတယ် distract ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲပြီးတော့မှဒီဒီ facial joint တွေပေါ်မှာသူ distraction ဖြစ်တယ် gliding ဖြစ်စေတယ်ပေါ့လေနောက်အနောက်မှာရှိရဲ ligament တွေမှာ ligament ဟိုသူက tighten ဖြစ်စေရန်ပေါ့ longitudinal ligament tighten ဖြစ်စေဘာလို့ဆိုဟိုတချို့ ligament တွေပျော်လို့ရှိရင်အထက်က disc ကအပြင်ကို bluetooth ဖြစ်လွယ်တယ်လေနောက်ပြီးတော့ intervertebral nerve root foramen တွေကျယ်စေတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီ spine ရဲ့ muscles တွေကိုလည်း stretching လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲနောက်နောက်တစ်ခုကကြာဒီ stretching တွေဆွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က exercise တွေပေးရပေါ့ exercise တွေပေးရဆိုတာ exercise တွေကဒုဘက်ဘိန်းမှာပေးတဲ့ပုံစံတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူပါဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ disease တစ်ခုချင်းစီကိုမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က exercise တွေပေးရဒါပေမဲ့ general goal ကတော့သူ့ရဲ့ flexibility ကိုပြန်ပြီးတော့ရစေချင်တယ် muscle strength တွေကိုပြန်ကောင်းစေချင်တယ်ပေါ့လေ general overall fitness ကိုပြန်ကောင်းစေချင်တယ်အဲ့တော့ exercise တွေအများကြီး exercise ရဲ့ 3 group exercise လုံးကျွန်တော်တို့ပေးတယ်အဲ stretching exercise တွေပေးတယ် strengthening exercise တွေပေးတယ်နောက်ပြီး cardiovascular fitness အတွက် exercise တွေကျွန်တော်တို့ပေးရပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော် low back pain မှာကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့ exercise တွေကိုကျွန်တော်ပုံပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ low back pain မှာကျွန်တော်တို့ orthosis တွေ brace တွေရဲ့ rule ကဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလဲ auto brace တွေ cover တွေလွယ်လွယ်တကူဝယ်ပြီးတော့မှဝတ်နေကြတယ်ပေါ့လေဝတ်နေကြတယ်အတူရဲ့အချိုးကျေးဇူးကဘယ်လိုရှိသလဲပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ brace တွေတက်ခြင်းအပြင်ဘာတွေဖြစ်စေလဲပေါ့ brace တွေပါကျင်းလာခြင်းအပြင် pain တွေကိုညော့စေတယ်ပြီးတော့ deformity တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒါ correct လုပ်ပြီးသားပေါ့နော် deformity ကိုလည်း correct လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီဒီ lumbar spine ရဲ့ stability ကိုကောင်းစေတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ function ကိုလည်း improve ဖြစ်စေတယ်နောက်ပြီးတော့မှ ဒီ weak muscle တွေကြောင့်မို့အဲ motion ကတိတ်မလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါ breeze တွေကနေ assist လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော် RON limitation ကိုလည်းဖြစ်စေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ chuka flexion လောက်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံနာတယ်။ breeze တတ်ထားတာကအဲ flexion တိတ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ပိန်ကညော့တယ်ပေါ့လေ။တော့ဒါကတော့အဲဒီအမျိုးမျိုးတော့ disease condition တွေမှာသုံးတဲ့ brace တွေပေါ့နော်။ဒါ အဲလမ်မာ causes တွေရှိမယ်ဒါ toracolan mosaic orthosis တွေရှိမယ်ဒါ hyperextension brace တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီဟာကျတော့ osteoporosis အဲ kyphosis ဖြစ်တဲ့ patient တွေမှာတုံးတဲ့ weight အဲ weight ပေါ့နော် weight ထည့်ထားတဲ့ kyphoorthosis လေးပေါ့အဲထဲမှာ weight တုံးလေးထည့်ထားတာပေါ့နော် kyphosis posture correct လုပ်တာပေါ့အဲ့ဒါတုံးတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ surgery ပေါ့ surgery ကတော့ only low back pain တွေရဲ့တော်တော်များများရဲ့အဲ low back pain တွေရဲ့ only small minority of the patient ကပဲ surgery လိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ချိန်ဒီမှာလိုလဲဆိုတော့ခုနဆရာလည်းဆရာ slide လည်းပြောသွားပါပြီ motor weakness တွေဆိုးလာတယ်နောက်ပြီးတော့ acquired binder syndrome တွေဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ surgery လိုတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ prevention prevention တွေဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် record နဲ့ river pain record နဲ့ခဏခဏပြန်ဖြစ်တယ်မပြအောင်ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့အနောက်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ muscle တွေပေါ့နော်အဲ back muscle တွေပါမယ်ဒီအရှေ့မှာရှိတဲ့ abdominal muscle တွေနောက် pelvic muscle တွေပေါ့နော် core muscle တွေတော်တော်များများအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် strength လုပ်ပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ posture ကို good posture မှာနေအောင် maintain လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမှရမလဲဘယ်လိုလုပ်မှပစ္စည်းပစ္စည်းကဘယ်လိုမှရမလဲဆိုတာကိုသူက proper liberty technique တွေသူပြောပြရမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကဒါတွေကအကုန်လုံးနဲ့တွေ့ဘူးကြမှာပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ပိုင်းမှာပမာလိုရေးထားရည်လည်းရှိပါတယ်ဒါတွေဒီပုံလေးတွေတိုင်းပေါ့နော်ထိုင်ရင်ဘယ်လိုထိုင်ရမလဲရရင်ဘယ်လိုရရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြထားပေးပါတယ် အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာတွေက overall management ကိုခြုံပြောပြီးရင်အဲအခုကျွန်တော်ကဒီ osteoporosis particular fracture မှာ back pain ကိုဘယ်လို manage လုပ်တာလဲဆိုတာခဏအဲ့ဒါလေးကိုလည်းနည်းပြောကြည့်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ particular fracture အကြောင်းကို back pain ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိက patient ကိုအဲ rest လုပ်ခိုင်းမယ်ပေါ့လေပြီးရင် energetic တွေပေးမယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီသူ့ကို proper posture တွေ positioning တွေသင်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့မှာသူ့ကို brace တွေအဲ assistant device တွေပေးမယ် အဲနောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီချိန်မှာပိန်ရနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပထမနှစ်လလောက်မှာ strengthening exercise တွေကျွန်တော်တို့ကမပေးသေးဘူးနောက်ပြီးတော့မှဒီ spine ပေါ်မှာ vertebral compression force ကိုဟိုများစေတဲ့ activity ကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်ခိုင်းမယ်အဲဒါကတော့ဟိုမှာပြင်ပါပေါ့နော်နောက်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ ankylosing spondylitis ပေါ့နော် inflammatory back pain တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲခုန ဘယ်လို posture တွေရမလဲပေါ့နော်တော့များတော့အပြင် ankylosing spondylitis တွေက flexion position တွေမှာ stiffness တွေရသွားတတ်တယ်အဲ့တော့သူက spine ကို erect နေမယ်ပေါ့နော်တဲတဲ့လေးဖြစ်ဖြစ်အောင် erect posture နဲ့နေခိုင်းမယ်နောက်ပြီးတော့ flexion deformity တွေမဝင်အောင်တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကို hip ကို prone position နဲ့အဲ အိတ်ခိုင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင် fan mattress နဲ့အိတ်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုခေါင်းအသေးသေးလေးတွေပဲတုံးခိုင်းမယ်အဲပြီးတော့မှဒီ mobility အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရေကူးခိုင်းမယ်လမ်းလျှောက်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ဒါ heat တွေပေးလို့ရတယ်နောက်ဒီ chest expansion restriction မဖြစ်အောင် DBD exercise တွေပေါ့နော် lung capacity ကောင်းအဲ့ဒါတွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ ankle loose ဖြစ်နေတဲ့ joint တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကထိခိုက်လွယ်တယ်ကျိုးလည်တဲ့အတွက်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ content spot တွေကိုရှောင်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှ joint ပေါ်မှာလုတ်တွေနေအောင်လို့ကျွန်တော်တို့က gain တွေ ဘောဂါတွေနဲ့လုံမယ်လမ်းလျှောက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဆေးလေးတောက်တာကိုလည်းရက်ခိုင်းမယ်ပေါ့လေဒါကျွန်တော်ကဒါအန်ကိုင်လိုစီမှာဒီလိုတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့ inflammatory back pain တွေမှာဒီလိုတွေ management လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါကကျွန်တော် primary care physician တွေအတွက်အဲသူက2018မှာလုပ်ထားတဲ့ review journal လေးပေါ့နော်ဒါ low back pain နဲ့ပတ်သက်တဲ့ guideline လေးပေါ့နော် acute low back pain အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် low back luna reassurance လုပ်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကို normal activity တွေကိုမြန်မြန် သွားခိုင်းမယ်နောက်ပြီးလို့ချင်း prolonged barriers တွေမလုပ်ခိုင်းဘူးလိုပါရင် NSCID နဲ့ week off ဘက်ကို short term ပဲပေးမယ်နောက် chronic ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ချင်း NSCID တွေပေးမယ် antidepressant တွေပေးမယ် exercise therapy တွေပါမယ် psychological psychosocial intervention တွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ guideline ထဲမှာပဲပြောထားတာပါပဲဘယ်ချိန်မှာ specialist ကို refer လုပ်မလဲပေါ့ကိုကစမ်းကြည့်လိုက်လို့ pathological disease လို့ suspect ဖြစ်လို့ရှိရင်လွဲမယ်နောက် radiculopathy တွေရှိတယ် motor weakness တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လွဲမယ်အဲ ကိုရှိအာ treat လုပ်လို့တလားလောက်နေလို့မှမတက်တာဘူးဆို any problem ပေါ့တခုခုဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါ specialist referral လိုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ take home message လေးပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ PowerPoint ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ low back pain ဆိုတာ set limiting ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်နောက်ပြီး implementation နဲ့ mechanical ကွာခြားချက်လေးပေါ့နော် red flags တွေ yellow flag sign တွေဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်နောက်ပြီး low back pain manage လုပ်တဲ့အခါမှာ multi discipline team နဲ့ manage လုပ်လို့လုပ်ရတဲ့ အဲ့လည်းသိစေချင်ပါတယ်။နောက် exercise therapy အကြောင်း exercise တွေအကြောင်းရယ် physical modality တွေ orthosis တွေရဲ့အရေးပါပုံနဲ့နောက်ဘယ်ချိန်မှာ refer လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျမ်းမာပြီးတော့မှအာချမ်းသာကြပါစေ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Hello ဆရာဆက်စလိုက်တော့မနော်ဟုတ်တယ်ဟယ်လိုဆရာဆရာဦးညီကျွန်တော် question တွေလေး discuss လုပ်လေးပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်အဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲပထမ question တစ်ခုကတော့တဲ့အဲအားလုံးပဲ speaker တွေဖြေလို့ရမယ်ထင်ပါတယ် is it rational to give an SCID for long term for those with mechanical lower pain which is uh, usubritis ဆိုပဲကြာမေးထားပါတယ်အဲသူမေးခွန်းလေးကတော့နည်းနည်းလေးဟိုဆိုလိုတာကတော့ NSCID ကိုအာ mechanical low back pain မှာဂျာဂျာပေးမလားဆိုတော့မေးခွန်းလေးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျနော်အဲ့တော့ဟိုဟာဟို speaker တွေရင်ဖြေလိုက်တာအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်နော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့လိုအပ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ chip percent တွေကဝင်ပြီးဆွေးနွေးပြပါမယ်ဗျအဲ speaker တွေကဖြေပြီးတော့ဖြေဆိုပေးကြပါဦး NS NSAID လို့ long term ဟုတ်လားဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုသူရဲ့ကျွန်တော်မြင်တော့တကယ်လို့ chronicity ဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အင်ဗက်စတီဂေးရှင်းကိုထပ်ပြီးတော့တိတိကျကျထပ်လုပ်ဖို့လိုမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့မေးုံဆိုင်ုံနဲ့မပြီးတော့ဘူးလေ အဲ့ဒီ image များထပ်လို့မလားသူရဲ့ cost ကိုကျွန်တော်တို့တခြားလေးထပ်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်ရိုးရိုး NSAID ပေးရုံနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထပ်ထပ်ပြီးတော့ခုနဆရာအောင်ကူပြောသွားသလို reference ခုလိုလာမယ်ပေါ့နော်သူဘယ်သူစီဥစားလို့လဲ narrow scope ဖြစ် radio ဒီ imaging တစ်ခုခုထပ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ cost ကိုရှာမလားပေါ့နော်ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့အဲပြဿနာအရင်းခံကိုရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော် NSAID long term ကိုတော့ဒီတိုင်းကြီးပေးနေဖို့တော့ ရရှိမှုကြီးကိုတင်ပါတယ်ဟုတ်အဲနည်းနည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြပါမယ်ဒေါက်တာဇောမင်းရမှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ NSCID ကြာကြာပေးမလားဆိုတဲ့ question မှာနောက်တစ်ခုကတော့ mechanical low back pain ပေါ့နော် mechanical low back pain လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာ slide တို့အလုံးဆွေးနွေးသွားတဲ့ထဲမှာမှာသူကဟိုအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ surface မှာရှိနေတဲ့အဲ muscle ligament facet အဲ mechanic ကြောင့်ရတဲ့ pain ပေါ့လေ without neurological involvement လို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်ပါတယ် neurological involvement ပါလာပြီဆိုတာနဲ့ back pain နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ leg pain ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ detail examination အစဆုံးပြန်သွားရမှာပါဟို pain တွေရဲ့သဘောတဘာဝအရာတော့ low back pain လို့ပြောရင် pain လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့က pain ကိုအသေးစိတ် analyze လုပ်ရမှာတော့ SAU ရှယ်ပါဘယ်ဘယ် medical practice မဆိုပေါ့နော် NSCID ပေးမလားကြာကြာပေးမလားဆိုတော့အမှမပေးပါဘူး တော့ EUS guideline အဲ Canadian guideline နဲ့ NICE guideline သုံးခုကတော့ back pain နဲ့ပတ်သက်လို့ important နာမည်ကြီးပါတယ်အဲအကုန်လုံးလဲ analyze လုပ်ကြတဲ့အချိန်မှာ NSCID ကို short term ပဲပေးပါတဲ့ mobilization ကိုအားပြုပေးပါ NSCID တခုတည်းလည်းမပြီးပါဘူး exercise physiotherapy အာသာ adjunct နေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းငယ်နှိပ်တာတော့မှလက်ခံထားတဲ့ guideline လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး ਨੇ ပြန်သွားပါတဲ့အဲ့ဒါဖြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ NSCID ကို long term ဘယ် guideline မှာမှ recommend မလုပ်ပါဘူး short term မှာ short term နဲ့မသက်သာရင် reassess လုပ်ပါအဲအားလုံး speaker တွေဆွေးနွေးသွားသလို mechanical back pain ကအဲ trick စီများတဲ့အခါကျတော့သူဟာဆူစီးတဲ့ injury တွေများဆူစီးတဲ့ problem တွေရှိသလားဆိုတာအများကြီးကောင်းတဲ့ထည့်ပြီးစဉ်းစားဖို့ပြောသေးပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောချင်ပါတယ်အဲဆရာဝန်ကြီးရှင်များထည့်ပြီးဆွေးနွေးစရာများရှိသေးလားခင်ဗျာအဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒေါက်တာဝင်းကြီးရှင်ပါ အဲကျွန်တော်တို့ mechanical low back pain လို့ပြောလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်များသောအားဖြင့် soft tissue ပေါ့ soft tissue ဘိုင်းနေဟိုအဓိကပေါ့အဲ့တော့အဲ bony injury ကတိတ်မပါဘူးအဲ့တော့ mechanical ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ကိုးတောင်အဲ့တော့ mechanical ဖြစ်နေတဲ့ အဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ master မှာဖြစ်တဲ့ master stream တော့၎င်း strain တော့၎င်းအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့အဲသူ့ရဲ့ history မှာ acute ပေါ့ acute condition ပေါ့နော်ဥပမာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်းနဲ့ရုပ်တရက်နာသွားတာတို့အဲရုပ်တရက်အိမ်မှုကိစ္စပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်လိုက်တာတို့အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပမာဏပေါ်တော့မူတည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ CBR ဖြစ်တဲ့ CBR ပေါ့နော် acute lobe pain ဆိုရင်တော့ခုန bone fracture တွေပါပါသွားနိုင်ပါတယ် အဲ့ဒါ mechanical လို့ပြောလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ NSCID ကိုပေးတယ်ဆိုတာအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က NSCID ကကျွန်တော်တို့က anti ဟိုပါပေါ့နော်အဲ energetic effect ရှိသလို anti inflammatory effect လည်းရှိတယ်ပေါ့နော် anti inflammatory effect ဆိုတာကကျွန်တော်တို့က after 2 weeks မှာမှရမယ်ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ NSAID ကိုကျွန်တော်တို့က inflammatory disease တွေ chronic condition တွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ rheumatological condition တွေ ဒီမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ simple analgesis ပေါ့နော် NSAID ပုံဘူးပေါ့ acetaminophen လို့ဟာမျိုးပေါ့နော် simple analgesis လောက်နဲ့အဲခုနပြောတဲ့ local application တွေနောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ rest ယူတာတွေသူ့ရဲ့ posture ကို correct လုပ်တာတွေအဲ physical medicine ဘက်မှာတော့ joint protection techniques တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသုံးတာခုနပြောတဲ့ brace ကိုသုံးပြီးတော့သူခဏအနားခိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒီလောက်နဲ့အဆင်ပြေပါတယ် ခုန long term ဆိုတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ complication NSAID ရဲ့ complication တွေဖြစ်တဲ့တခြားဟာတွေဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။မကြောက်ကတ်ကိုထိသွားတာတို့အဲ့တော့စာအိမ်ကိုထိသွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေမျိုးစုံပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံမှားဖြစ်တော့ NSAID ကိုကျွန်တော်တို့ chronic မသုံးပါဘူး။ mechanical low back pain ကခဏနဲ့တက်တာတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအောင်ကုန်ဦးများနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ပြောချင်းသေးလား။ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ခုနဆရာကြီးတို့ပြောသလိုပါပဲ NSCI နေရာတော့ long term မှာတော့ပဲ guideline မှာမှာလည်း recommend မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က chronicity တစ်ခုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အာပြန်ပြီးတော့မှ analysis ပြန်လုပ်ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှသူ့မှာ chronic pain ရဲ့အဲ chronic chronic pain ရဲ့ဟိုဟာတွေလက္ခဏာတွေရှိသလားဆိုတာတစ်ချက်မေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကလိုအပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ anti depressant တွေထည့်လို့ရပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကအဲ ဂျူလောက်ဆက်တင်းလိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဆရာခုနောက်ပိုင်းမှာတော့သူက musculoskeletal pain တွေမှာ pain တွေမှာ FDA approve ရထားတဲ့ဂျူလောက်ဆက်တင်းလိုဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ထည့်လို့ရပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ NSCI တွေကတော့အာအတူရဲ့ complication တွေကလည်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က long term မှာတော့ recommend မလုပ်ပါဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိကုန်ဖြည်ပြီးလို့ထင်ပါတယ် question နံပါတ်2နံပါတ်3ကတော့ radiology နဲ့ဆိုင်ပါတယ်အဲဒေါက်တာခင်စပူခင်ကိုမေးတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ question နံပါတ်2ကတော့တဲ့ ankylosing spondylitis နဲ့ dish ကို spine x-ray မှာဘယ်လိုခွဲခြားနိုင်ပါသလဲတဲ့ ankylosing spondylitis လား diffuse idiopathic skeletal hyperostosis လားပေါ့အဲ့ဒါ question တစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကတော့ please kindly explain the role of scope view in imaging modality လို့ပြောထားတော့သူက scope view လို့ပြောထားတော့ ကျွန်တော်လေးပဲကောက်တာကတော့ MRI မှာပြောကျင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲသမီးဖြေပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆင်အဲဟိုကျေးဇူးပါဆရာဟိုဟာ DIA this နဲ့ AS ကဘယ်လိုခွဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဟာ anglosis ဆိုရယ် age အရာလေးခွဲပါတယ် this ကကြောင့် elderly age တွေမှာပို့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြတော့သူက this အဲ this ဆိုရင်သူကအဓိကကကြတော့ cervical ရော thoracic ဖြစ်ပေမဲ့အဖြစ်အများဆုံးက T7 to 11မှာသူမှဆိုရင် fluorine ကအဓိကရှိတာကလေသူကညာဘက်မှာပဲရှိတာပါအဲ ankylosing spondylosis ဆိုရင်တော့သူကသူ့ရဲ့အဲ syndesmal 5တွေကနှစ်ဖက်လုံးမှာရှိတာပါ bamboo spine လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြာကကြာတော့ assign joint ပါပါတယ်အဲ this မှာက assign joint မပါပါဘူးရှင် အဲဒုတိယတစ်ခုက scalp juice ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကအဓိကသုံးတာက CT မှာလေးသုံးပါတယ်အနာရီမှာလေးသုံးပါတယ်ဆရာအဓိကက CT မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ patient ရဲ့ position နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ lesion တွေကရိုက်မိဖေးမှာပါမပါအရင်ဆုံးကြည့်တာပါ MRI မှာဆိုရင်လေဥပမာအဖြစ် MRI မှာတော့ patient image လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြတော့ဥပမာအဖြစ်ဆရာတို့ကတောင်းတောင်းလိုက်တယ်ဥပမာအဖြစ် thoracolumbar spine ကိုတောင်းလိုက်တယ် lesion ကအဲ တေချာလို့ကိတ်မလုတ်ပေးလိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးစပြီးတော့မဆွဲခင်ကို scout view ကိုအရင်ချိန်လိုက်ပါတယ်ချိန်ပြီးတော့မှအကြံဉာဏ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီဆင်ကဘယ်နားမှာရှိနေရနေလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဆင်စီရဲ့နေရာကိုအကုန်ပါခြင်းလို့အဲ့ညာကိုတခြားအရင်ပထမဆုံးဘာ sequence မှာမဆွဲခင်အရင်ဆုံးချိန်ပြီးတော့ရိုက်သိဟာကိုခေါ်တာပါရှင်အဲဆရာနည်းနည်းဖြည့်ပြီးဆွေးနွေးပြပါအောင်မယ်အာဆရာတို့ team အားလုံးမှာ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပါပဲဒါ low back pain ဆိုတာက multi disciplinary approach ပါပဲ ankylosing spondylitis ကတော့ typical သာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 21st birthday pain လို့ပြောကြတာ哦အသက်20ကျော်30လောက်မှာဖြစ်တယ် hip မှာပါတယ် SI joint မှာပါတယ် spine မှာပါတယ် vertebral body ဘက်ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်အာ dish ကတော့ဆရာတို့တွေ့သလောက်တော့ vertebral body နဲ့စာလို့ရှင်နောက်က facet joint ရဲ့ interspinous ligament တွေကိုတော့တော့ဒုက္ခပေးတာပေါ့နော်။အဲဒါနောက်ခုကတော့ differentiate လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ not only the x3 ပါအကြံပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျူတော်ပေါင်းစုံကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကြတော့ခြီရပါလိမ့်မယ်အခုတော့ကြတော့ rheumatology department လည်းဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကြတော့ ankylosing spondylitis ကိုအဲခုနိုင်တဲ့အဲ molecular targeted therapy တွေလည်းပေါ်လာပါပြီကျွန်တော်ဆိုလဲ ankylosing spondylitis ဆိုဆို serious suspect ဖြစ်ရင် rheumatology ဌာနကိုပြပါတယ် molecular targeted therapy တွေလည်းသွားလို့ရတယ် gene therapy ကလည်း treatment သွားလို့ရပြီဆိုတော့ကြတော့ ankylosing spondylitis လို့ထင်လာတယ်ဒီ dish နဲ့ differentiate နေဆိုရင်တော့ not only the imaging မှာ but also the clinical ပါနောက် specialty တွေအကုန်လုံးကနေပေါ့ကြာအကူအညီပေးနိုင်တယ်လို့ဒီကနေပြီးဖြည့်ရင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုဟာ imaging modality ကအဲတမိဖြည့်သွားတာကတော့ဟိုဟာပေါ့လေဟို pathology တွေကိုသိနိုင်တာပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ spine အတွေ့အကြုံရတော့ဘာဖြစ်ပါလဲဆိုတော့ကြတော့အဓိကကတော့ localize ဖြစ်နေတဲ့ technology ဆိုရင်တော့ localize မှာအဆင်ပြေပါတယ်အထူးသဖြင့် scope view အားလုံးကြည့်ရတဲ့ဟာကနှစ်နေရာမှာအထူးသုံးဝင်ပါတယ်တစ်ခုကတော့ TV ပါ TV က complex ဖြစ်လာတယ် multi resistant TV တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ multi level non continuous တခါတလေတချို့ patient တွေကလမ်းပါလို့ထင်နေရင်းနဲ့ thoracic မှာလည်း pulse spine တွေ့တယ် cervical မှာလည်း pulse spine တွေ့တယ်တနည်းအားဖြင့်မှာပြန့်ကျဲနေတဲ့ pulse spine တွေအတွက်အမြဲတမ်းသုံးဝင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ malignancy ပါ malignancy မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ painful ဖြစ်တဲ့ area နဲ့ painful မဖြစ်ဘဲနဲ့အများကြီးနေရာရွေ့နေတာတွေရှိတဲ့အတွက်အဲ malignancy တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ imaging ရဲ့ scope view ဟာအင်မတန်ဝင်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ scoring system တွေမှာအသုံးတယ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာအဲနောက်တစ် question တစ်ခုကတော့သမီးစီကိုပဲဗျဟိုကလမ်းပါမာတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့တဲ့အဖြေပြီးသားတော့ဖြစ်သွားပါပြီเนาะ this က can affect the other spinal region ဆိုတော့သမီးက thoracic လို့တော့ဖြေထားပါတယ်เนาะအဲနောက် question တစ်ခုကတော့ဟိုဟာ lambatis herniation ကိုတဲ့ရိုးစေုံမှာ minimal invasive နဲ့တွားလို့ရနေပြီလားလို့မိထားတဲ့ question ပါအဲဒါကတော့ကျွန်တော်ဖြေရမယ်ထင်တယ်ဗျအဲ mainly use တီယုံကြီးမှာ lambatis herniation ကို minimal invasive နဲ့တွားလာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲနှစ်ခုဖြေစရာရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ indication ပါ indication ကတော့သူကအဲ para central ဖြစ်ရမယ် central ဆိုရင်မရဘူးအဲ foramen နဲ့တမီးစာထဲမှာတော့ radiology ကတမီးလေးပြောထားတဲ့ထဲမှာတော့ပါပါတယ်အဲ para central ဆိုရင်ရတယ် foramen နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ selected indication ရှိတဲ့ case တွေမှာ minimal invasive surgery သုံးလို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ CN guided လုပ်တယ်လိုချင်တဲ့ target ကိုအဲ 2 cm လောက် incision သွားမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ serial dilator လို့ခေါ်ပါတယ် dilator တွေနဲ့သွားပြီးတော့ကြာ retractor နဲ့ဆွဲထားမယ်ဆိုရင်2 cm လောက် incision က minimal soft tissue injury နဲ့ကျွန်တော်တို့ risk level ကို adjust လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ operating microscope အင်မတန်ကောင်းတဲ့ operating microscope ရှိတဲ့အတွက် operating microscope ကနေပြီးတော့ကြတော့အဲတွားပြီးတော့ကြတော့ disco ဖယ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် net root ပေါ်မှာ competition ရှိနေတဲ့ ဟာကိုဖယ်လိုက်တဲ့အတွက် immediate pain relief patient ကရပါတယ်အဲကောင်းကျိုးအနေနဲ့ကတော့သူက general anesthesia ကတော့သုံးရတယ်အဲအဲပါ night ပါပဲတရက်ပဲနေရတယ် drain ထည့်စရာမလိုဘူး bleeding ကိုကြောက်စရာမလိုဘူးပြီးတော့ကြတော့ early mobilization နဲ့ minimal soft tissue injury ရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဗျ။ အဲကျန်တာတွေကတော့ဟိုဟာခပတ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေတော်တော်များများမေးထားပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျအဲဆရာအောင်သူအောင်ကိုဖြစ်စေဆရာကြီးဖြစ်စေဖြေပေးကြပါအောင်ခင်ဗျဘာငါလေးကြံနေသေးလို့အဲ့ဒါလေးက dish ကိုပြောတာပေါ့နော် dish ကသူက spinal region ဘယ်နေရာတွေမှာဖက်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုပြီးတော့သူကမေးထားအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် low back pain နဲ့များအဲကျွန်တော်တို့ discussion ရဲ့ scope ရဲ့အပြင်များရောက်နေလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ဒါကို radiology တော့၎င်းဆရာကြီးဦးဇော်မင်းဟန်တော့၎င်းဖြေမလားဖြေမလားပေါ့နော် scope ရဲ့အပြင်တော့ရောက်နေတယ်လို့ထင်တယ် dish ဆိုတော့လေဟုတ်ဟုတ်ရောက်တော့ရောက်နေတယ်ခင်ဗျတမီးကတော့ဖြေပေးသွားတယ်ခင်ဗျအဲ radiology ကဒေါက်တာခင်စဘူးခင်ကြီးတမီးပြန်ပြောပေးလိုက်ပါဦးဆရာတော့ကြားလိုက်ပါတယ်ထပ်ပြောပေးပါဦးနော် ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဆရာကြီးဟိုဟာလေ this this ကိုပို့ပြီးတော့ပြောပေးရမလားအဲ့ဒါလို့ CS နဲ့ဟုတ်အော် this က other spinal region တွေမှာအဖြစ်ဖြစ်နိုင်သေးလားတဲ့အဲ့ဒါလေးပဲဖြည့်ပေးလိုက်ပါနော် other spine တွေရတဲ့ iliac crest မှာလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆရာတို့ antisopathy ဆိုတန်တန်တွေမှာတန်တန် over injury တန်တန် over ထိတဲ့ယောဂဆိုတော့ तू ကတန်တန်နဲ့တွေ့လေ EDF crash ဖြစ်နိုင်ပါလေဆရာအဓိကကတော့ spine မှာပဲဖြစ်တာပါ spine ကအဲ spine မှာလည်းဖြစ်နိုင်ရဲ့ဒါမေတိုရက်စစ်ပိုင်းမှာပို့ဖြစ်တယ်တခြားဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ EDF press မှာလေးဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ဆင်ကျန်တာကကြတော့သူကသူ AS နဲ့မတူတဲ့အချက်ကတော့သူကအဲ SI ချိုင်းကတော့လုံးဝမပါပါဘူးဆင် ကျေးဇူးပါမေးထားတဲ့သူများလည်းမေးထားသူများလည်းကျေးနာကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲနောက်ထပ် question တွေမှာတော့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မေးခွန်းတွေတော့များပေမဲ့အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကတော့ low back pain လူနာတချို့မှာတဲ့ကပတ်တွေအသုံးပြုထားတာတွေ့ပါတယ်တဲ့ lumbar corset ကိုပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးပါဆိုတော့ဒေါက်တာ Tans ကနေမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ဆရာဦးအောင်ကိုဦးပြောတဲ့အထက်မှာတော့ကပတ်တွေပါတာတော့တွေ့လိုက်တယ်ဆရာများထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောပြအောင်မလားဆရာဦးအောင်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့လမ်မာ concept တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော့အဲတချို့အဲကျွန်တော်တို့ research တွေမှာလုပ်ထားတဲ့ဟာဟာတွေမှာတော့လေအဲတချို့ paper တွေကလည်းလမ်မာ concept ကို format လောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အချို့ပေပါတွေက number concept ပတ်တက်ခြင်းကမတက်ခြင်းနဲ့ဘာမှမထူးဘူးဆိုပြီးတော့တချို့ပေပါတွေကလည်းပြောကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကိုလောက်တဲ့ research ရဲ့ bias တွေပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ပြောကြတာတော့မပြောပြောတတ်ဘူးเนาะများတော့အဖြစ်တော့ number causes တွေကိုဟိုသူကဒီ acute painful condition တွေမှာတော့ကတက်ခြင်းကြောင့်မို့လို့ဟို pain တွေ function တွေ pain တွေညော့တယ် function တွေတက်တာတယ်လို့တော့အဲပြပါလေအများစုမှာတော့ ပြောကြတာတော့များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲကပတ်ကလည်းအဲတက်တယ်ဆိုတာကကြတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်လိုကပတ်ကိုတရလဲဆိုတာလည်းအဲအဲ့ဒါလည်းအခုရှိတာပေါ့လေဟိုမှာအဲ muscle strain တို့ strain တို့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ stop ဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘုံဒီအထားပါတော့အဲ spondylolysis တို့ spondylolysis တို့မျိုးနည်းနည်းလေးအဲ sublet လုတ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပါပြီးမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ပို့ပေးတဲ့တောက်တွေပါတဲ့ကပတ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မှ recommend လုပ်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျအဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ပြောရရင်တော့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရှင်ပါအဲ့တော့ကပတ်ပတ်တယ်ဆိုတာကတော့တင်ပြဖြစ်ဆိုရင်တော့ immobilize လုပ်တဲ့ဒီတမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို အဲအယိုးအစ်စ်တွေကိုလှုပ်ရှားမှုကိုနည်းစေတယ်ဆိုတော့အတိုင်းအတာကြတော့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာနာတဲ့ condition တွေအကုန်လုံးမှာကျွန်တော်တို့သုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ညာသားဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နာပေါ့နော်အိတ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်မပတ်ကြဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အဲတချို့အချိန်တွေမှာပေါ့နော်တချို့အချိန်တွေမှာခုနကပြောသွားသလို spondylolisthesis ဖြစ်နေတယ်ဖွဲဖို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးအဲနော် spondylolysis ရနေတယ် ရိုးချိုးသွားတယ်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာလည်းပတ်ပါတယ်ဒါမဲ့ခုနပြောတဲ့လိုဘက်ဘိန်းမှာတခြားတွေရှိတာပေါ့နော်အဲတခြား condition ဥပမာ source abscess ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘိန်းမျိုးကိုသွားပြီးခါပတ်ပတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲတခြား problem တွေပေါ့နော်အဲကပတ်ပတ်ကြမလို့တဲ့ problem တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ diagnosis ပေါ့နော် etiology ကိုသေသေးချာချာသုံးဖြတ်ပြီးမှပို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ ရာဦးအောင်ကိုကူကိုနောက်ထပ်မေးထားတယ်လို့ပဲယူဆပါတယ် etiology of low back pain နဲ့ differ in physical medicine remedies ဒေါက်တာစီသူလင်းကမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ etiology ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ physical medicine ကုသမှုတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုအပါတလဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ခုနကျွန်တော်တို့ဟို ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ခုနအခုကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ slide တွေထဲမှာလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကြားရလားဗျဟုတ်ဟုတ်ပါဗျ ခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ slide ထဲမှာလည်းပါပါတယ်လိုဘက်ပိန်းက different ideology တောင်းမှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့သူ့ရဲ့ treatment တွေကလည်းတယောက်နဲ့တယောက် difference ဖြစ်ဖြစ်တတ်ပေါ့နော်အဲခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော် inflammatory ကြောက်ရတဲ့ back pain တွေဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ back pain တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားဘူးဒါအာ joint ဒီမှာပါ stiffness ကြီးလားပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှတခြားဟိုဟာ respiratory မှာလည်း respiratory respiratory lung function တွေပေါ်မှာလည်းတက်ရောက်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟို တစ်ခုချင်းစီကိုတွားပြီးတော့မှ emphasize လုပ်ပြီးတော့လုပ်ရမယ့်ဟာတွေရှိပါတယ်ဥပမာဒါ back တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော် emphasize လုပ်နေလို့မရပါဘူး primary function လဲကောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပေးရပါမယ်နောက်ပြီးတော့အခြား joint နေ step မဖြစ်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပေးရပါမယ်အဲနောက်တစ်ခုခုနကပြောသလိုပေါ့ osteoporosis ကြောင့်မို့ရရကြောင့်ရတဲ့ back pain တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲကျွန်တော်တို့က osteoporosis ဒီဘာကြောင့်ရတယ်လဲ compress fracture ဒီဘာကြောင့် compress fracture ဖြစ်ရတယ်လဲပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က မယ် pharmacological treatment တွေပေးမယ်နောက်ပြီးတော့မှလိုအပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်း resorted therapy တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှအာကျွန်တော်တို့ကဒီဘုံလုံခြင်းကိုတက်စေတဲ့ weight bearing exercise လိုဟာမျိုးပေါ့လေနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအခု vibration therapy တွေ whole body vibration therapy နဲ့ဘုံ density တက်စေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလေ့ကျင့်ခန်းမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတော့မှအဲပေးပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ etiology တစ်ခုချင်းစီမှာ treatment တွေကလည်းခွာခြားတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ ကျွန်တော်ဒေါက်တာဇော်မင်းရံပါအဲဆရာအောင်ကူဆွေးနွေးထားတာလေးကိုလည်းနည်းနည်းဖြည့်ပြီးဆွေးနွေးခြင်းလို့ပါဆရာလည်းပြောသွားပါတယ် osteoporosis ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကိုအရင်တက်တာအောင်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်လိုတဲ့ treatment တွေပေးမယ်ပေါ့နော်အော်ပြန်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ low back pain ဆိုတာဆရာ saline feeling ထန်းတင်ပြသွားသလိုပဲ very broad topic ပါပထမဦးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့က what is underlying etiology ပေါ့ကျွန်တော်တို့က not we are intended to treat the low back pain but actually we have to focus to the underlying etiology ပေါ့ what is the underlying etiology ကတော့ EG ပါလိမ့်မယ် formation လေးပေးနေတာပါ back pain ကို presentation မျိုးမျိုးနဲ့လာနိုင်တယ် physiological features မှာမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်တယ်အဲ treatment modalities တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်သို့တော်လည်းဘာကြောင့် back pain ရတာလဲဆိုတော့ underlying etiology ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ treatment တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ imaging တွေကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Tuberosis ထိမှန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့ပြည်သူလို့အနာသက်တောင်းအောင်လုပ်မယ်။တုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ basically ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က osteoporosis ကိုကို treat လုပ်ရမှာ။အဲတချို့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့ research တွေမှာ calcitonin တို့ solandronate တို့ pain ကိုသာတက်တာစီပါတယ်လို့ပြထားတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ TB ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က TB treat လုပ်ရမှာ။ spondylolysis ကြောင့်ဖြစ်ရင် spondylolysis ကိုညင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာ treatment လုပ်ရမှာပေါ့နော်။အဲတော့ကျတော့ဟိုမျက်စိလဲမသွားစေချင်တာကတော့အဲ low back pain သည် various ideology ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ underlying cause ကဘာလဲဆိုတာအရင်ရှာဖွေပြီးတော့မှရှာဖွေလို့တွေ့ရှိတဲ့အလျောက်ဒီမှာသွားရမယ်ဆိုတာလေးတွေကိုတော့ focus လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ကိုစောမင်းဟန်ကျေးဇူးပါပဲအဲ့တော့ဟိုပါပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမေးထားတဲ့လူလဲဒီဟိုရှင်းနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် ဒီမှာ question တွေကများတော့လေ explain a little about corset correct method of usage of lumbar corset and braces အဲခုနပြောတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ခုနကအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မိကုန်းကပြီးသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် question တစ်ခုကိုသွားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ when should we do exercise for mechanical low back pain နဲ့ဒေါက်တာစီသူလင်းကမေးထားပါတယ်နော်ဒါလေးကိုအောင်ကိုတစ်ချက်လောက်ဖြေပေးဦးမလား ဘယ်အချိန်မှလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်မလဲပေါ့နော် mechanical low back pain လို့ပြောလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး mechanical low back pain လို့ပြောလာတဲ့ခါကျတော့အဲခုနပြောတဲ့ mechanical low back pain ကြောင့်ဖြစ်စေတဲ့ causes တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆရာကြီးအဲတော့ကျွန်တော်တို့က inflammatory မဟုတ်တဲ့ causes တွေကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တာ mechanical causes တွေပဲပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာမှရိုးရိုး lumbar strain တို့ strain တို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ causes လားအဲ PID ကြောင့်ဖြစ်တာလားခုနပြောတဲ့အဲ spondylolysis တို့ spinal stenosis ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ back pain တွေလားပေါ့ဆရာအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှ exercise ကတော့တွာသွားမယ်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က acute pain ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြီးမှာဆို very severe pain ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ exercise ကိုတိတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကမပေးကျင်သေးဘူးတကယ်လို့မပြစ်မနေဟိုပေးမယ်ဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကဟိုဟို joint mobilization မလုပ်ရဘဲနဲ့လုပ်ရတဲ့ exercise တွေ static exercise တွေကိုလောက်ကိုပဲပေးမယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးအဲပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုချင်းကြတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲသူ့ရဲ့ causes က PID ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတယ်အဲ bed extensor တွေကိုစွန့်နဲ့လုပ်တဲ့ exercise တွေပေးတာရှိမယ်ပေါ့နော်အာပြီးတော့မှဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောကိုးမာဆယ် exercise တွေပေးတာနောက်တစ်ခုကအမှထားပါတော့ဟို spondylosis ကြောင့်အဲ spondylolysis ကြောင့် lysis ဆို stenosis တို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ back pain တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲသူကအဲဒီဘက်ကအော် flex group တွေကိုပို့ပြီးတော့မှ strengthening ပေးမယ်အဲအဲ ခုနကပြောတယ်အဲဒီ osteoporosis ကြောင့်ရတဲ့ back pain တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒါနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင် pain ရနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခဏ rest ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အာ pain တက်တာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ overall strength တက်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်။နောက်ဘုံလုံတင်အတွက်ကောကျွန်တော် weight bearing exercise တွေကျွန်တော်တို့ပေးမယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပေးကြမှာပါဟုတ်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့ mechanical မှာဆိုရင်တော့မှ exercise ကစတဲ့ပုံညာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူပါဘူးခင်ဗျဟုတ်။ အဲ့တော့ဒီ exercise therapy ဆိုတဲ့ဘိုင်းလေးကတော့နည်းနည်းကျေပြန့်ကျေပြန့်တယ်ဆိုတာ exercise therapy ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးက physiotherapy ရဲ့အပိုင်းဖြစ်တာပေါ့နော် physiotherapist ဆိုတဲ့ technician တွေတတ်တတ်ရှိပါတယ်တကယ်တမ်းပြောရင် exercise therapy လို့ပြောပေမဲ့သူက exercise ဆိုတဲ့အထဲမှာ positioning တွေကနေစတာသူက positioning ဆိုတာအိတ်နေနဲ့ထိုင်နေနဲ့မတက်ရက်နေနဲ့လှုပ်ရှားသွားလာရင်းနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော် static condition တွေကိုထိန်းချုပ်တာအထိကို exercise therapy ဆိုတဲ့အထည်ကိုထည့်ထားတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းကျေပြန်းတော့လीနည်းအဲ့ဒီဘိုင်းလေးကတော့เนาะသေးစိတ်ကြည့်ကျင်တော့နောက်မှဆွေးနွေးပို့ပြီးတော့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုပေါ့เนาะအဲနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကအဲ are there changes in duration and apply weight for traction in low back pain เนาะအဲ့ဒါလေးလည်းကိုအောင်ကုန်များဖြစ်ပါ ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့ဟိုဟာပေါ့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ဒီ slide ဒီထဲမှာလည်းပါတော့ပါပါတယ်အဲ့တော့ low back pain ရဲ့ traction ရဲ့ indication ကအများကြီးရှိရယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကအာဘာအတွက်ကို traction ကိုဆွဲကျင်တာလဲပေါ့နော်အော် number nerve root impingement တွေဖြစ်နေလို့ nerve root ကို foramen ကိုကျေစီခြင်းလို့ nerve root release ဖြစ်အောင်လို့ ဆွဲစေတင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင် muscle spasm တွေတိတ်ဆိုးနေလို့ muscle spasm ဒီရော့ပဲဆွဲကျင်လာတာပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကမူတည်ပါတယ်များတော့အဖြစ်တော့ low back pain ကိုကျွန်တော်တို့က treatment လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ traction မပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ muscle relaxation ရအောင် heat therapy အရင်ပေးရတယ် heat therapy ပေးပြီးတော့မှ muscle တွေ ligament တွေ relaxation ရသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့က traction force ကို apply လုပ်တဲ့အခါကျ traction ကပို့ပြီးတော့မှလည်း effective ပိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော် effective ပိုဖြစ်တယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ကများတော့အပြင်တော့ weight ကတော့อืมကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ body weight ရဲ့၄ပုံ၃ပုံလောက်ကနေစရတယ်ပေါ့လေတချို့တော့ပြီးလို့ရှိရင်လည်း one third of the body weight one half of the body weight more than half of the body weight more than 60% of the body weight ထိဆွဲလို့ရတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုတွက်ပြီးတော့မှအဲ patient တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့ နောက်တစ်ခုကကြတော့ lambda traction အဲ့လို traction တွေဆွဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ traction ရဲ့ effect ကို maintain လုပ်ဖို့ရလိုပါတယ်အဲ့ maintain လုပ်ဖို့အတွက်ကို traction effect ကို maintain လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က traction ဆွဲပြီးရင်ဘယ်လိုနေရမယ်ထိုင်ရမယ်ပေါ့နော် lambda concept လေးဘယ်လောက်ကြာအောင်ပတ်ထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးတွေအစားလူနာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဟို မေးထားတဲ့မေးခွန်းကခက်ဆင်ဆင်ပဲဖြစ်နေတော့လေ back strengthening exercises in mechanical low back pain ဒါကက exercise နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အထက်မှာပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနောက် question တစ်ခုကတော့ does the patient need for admission concerned with traction တဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာအောင်ကိုဦးများဆွေးနွေးပေးမလား အဲကျွန်တော်တို့ကတော့လေဟိုခါဆွဲဖို့အတွက်တော့ဆေးရုံတက်ဖို့လိုသလားဆိုတော့တော့ indication ပေါ်လိုဘက်ပိန်းမှာ indication ပေါ် hospitalization ကတော့တက်တက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မို့ဆေးရုံတက်ချင်တာလဲဆိုတော့များတော့အပြင်ဘယ်သူမှတော့ဆေးရုံတော့လကားတော့မတက်ချင်ဘူးသူပိန်းရဲ့ severity ကတိတ်ဆိုးနေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအော်ဒီသူ့ကိုကဲပေးဖို့ရာအတွက်အလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဆေးရုံတင်တာဆိုတော့အဲ့တော့ severity ကဘလောက်ဆိုးလဲပုံမှာကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဆေးရုံ တင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာဒီ traction တစ်ခုလဲဆွဲဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံတော့မတင်ပါဘူးခင်ဗျာအပြင်မှာလည်းဒီတိုင်း OPD treatment အနေနဲ့ low lambda traction တွေဆွဲနေတာတွေလည်းရှိကြပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ indication for hospitalization ကတတ်တတ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ် traction အတွက်တော့ traction ဆွဲဖို့အတွက်တော့ဆေးရုံတက်ဖို့မလိုပါဘူး first point ကဟုတ်ကိုတော်မင်းဟန်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကြားပြီ အဲနောက်တစ်ခုကတော့လေဆရာ how long should we give a rest for mechanical low back pain ဆိုမိထားတာဆရာအဲ့ဒါဆရာတို့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့လည်းနည်းနည်းညှိနှိုင်းညင်တာပါတာပေါ့နော်ဆရာအဲ even ကျွန်တော်ရဲ့ orthopedic juniors လေးတွေရောနေမှာရှိတဲ့ဆရာတွေရောဆိုရင်လူနာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအဲ့ရပေါ်မှာတလဂင်းဆွဲရမယ်လို့ပြောလို့ဆိုပြီးခဏခဏလာတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကလည်း guideline တွေပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့3 to 4 days ပဲ acute pain မှာပဲ rest လုပ်ပြီးရင်တော့ early mobilization လုပ်ဆိုပြီးတော့じゃကျွန်တော်တို့ကပြောတာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့များတဲ့နေမှာဆွဲတဲ့ gate ဆွဲတဲ့ဆိုတာကတော့ဆရာတို့ဆွဲသလို lumbar traction ဟုတ်မယ်မထင်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ထင်တာတော့ angle traction ပေါ့ angle traction ကတော့အစင်းဆက်ဆရာကြီးတွေကလည်းသင်ခဲ့တာ this is post bed rest ပေါ့ဆွဲရမယ်ဆိုတော့လူနာမထအောင်မထတော့ rest ရတာပေါ့လေအဲကြတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ long term traction ကိုဟို I I mean angle traction ပါဆရာအဲ့ဒါကို recommend မလုပ်တော့ပါဘူးမလုပ်တော့ပဲဘယ်နဲ့ 3 to 4 days bed rest and then after that early mobilization encourage mobilization for uh, mechanical pain rather than pathology ပါဆရာအဲအဲ့ဒါလေးကိုဆရာလေးဆွေးနွေးပြသေးချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရှင်ပါအဲ့တော့ဟိုပေါ့အဲကိုစောမင်းဟာပြောတဲ့ဟိုဟာလို့ပေါ့နော်အဲ mechanical low back pain မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ block on long address duration ပေါ့နော် အဲ့တော့ duration ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တော့ဘယ် tissue ဘယ်နေရာ injury လဲပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်သွားတာလဲပေါ့ဥပမာဆိုရင်ခုနဆရာကြီးပြောသလို ankle traction ပေါ့နော်ခြေခြေကျင်းဝတ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို orthopedic principle ဒီအတိုင်းပေါ့နော်အဲဟိုပေါ့ reduction immobilization တို့ရဲ့လိုချင်တဲ့အတိုင်းတာအထိ anatomical position ကိုပြန်ရပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူကဒီဟာကိုဆက်ဆွဲမလားဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ထိဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဘုံနီးဘက်ကပေါ့နော်ဆရာကြီးတို့ပို့ကြည့်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ low back pain ကိုကျွန်တော်တို့က trash ဆွဲတယ်ဆိုတဲ့အခါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကတော့ခုန muscle strain muscle sprain တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့နောက်တစ်ခုက muscle tear တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ muscle injury ရတဲ့ဟာမျိုး အဲ့တော့ injury ရတဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က within 7 days မှာသူက heal ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ healing ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခုန spray strain ဆိုတဲ့အခါကျတော့တချို့ဟာ muscle တွေကတဲရသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ stress ဖြစ်ပြီးတော့ lengthening ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လို injury ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင် within 7 days မှာသူက cure ရမှာပေါ့နော် complete cure ရသွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါက ဆိုလိုတာကတော့ခုနှစ်အတွင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုန ligament နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ ligament တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါဥပမာဆိုလို့ရှိရင် joint တွေမှာ ligament တွေအဲ့လို ligament တွေမှာရတဲ့ injury ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က soft tissue injury ပဲမဲ့ तू က2 weeks လောက်ကို kg. process attuale. Allora, two weeks po, no? So, lalo, napalagot. င်ချရတော့ဆရာဒီဘက်က line ခဏပြောက်သွားတယ်အေးဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဂျားညက်ထားလိုက်မယ်ဆရာတို့တော့ကြားရမယ်နည်းနော်ဟုတ်တယ်ဆရာကြားပြီဆရာကြားပြီအဲအဲဆရာဦးညီချိန် line ပြန်ရှာနေတော့မှကျွန်တော်ဒေါက်တာဇော်မင်းဟန်ပါအဲကျွန်တော်မိကုန်းလေးတစ်ခုဖြည့်ပေးမလို့ပါအဲဆရာတယောက်ကဒီမှာမေးထားပါတယ် post fine တွေတွေ့နေရသီလားတဲ့တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာ post fine ကအဲ post fine ကတော့ ဟိုတချို့ post spine တွေကတော့ pulmonary pathology ကို bypass လုပ်ပြီးတော့ကြာ spine ကို direct သွားနေတယ်လေတူပါတယ်ခင်ဗျ။ဘာဆိုကြာ tertiary နေနဲ့လဲသွားတယ် dormant လို့ခေါ်တဲ့ငုံနေတာလည်းရှိတော့ post spine ကအဲလိုအပ်မြန်မာမှာလည်းများပါတယ်။အမှအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ Manly Center မှာများပါတယ်ခင်ဗျ။ post spine ကတော့တစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာ post spine patient registry လုပ်ထားတာ80ရာနေ100ကြားထဲမှာရှိပါတယ်ဗျ။အဲရှိပြီးတော့ကြာကျွန်တော်တို့ ambulatory ပေးလို့ရတဲ့လူနာတွေကို ambulatory ပေးပါတယ်။ operation လုပ်တဲ့လူနာတွေကို operation လုပ်နေပါတယ်အဲအဲ့တော့ကျတော့ခုဟာကတော့ post spine က late diagnosis ပါပဲမသိဘဲနဲ့အဲ paraplegic တွေ paraplegia ရမှလာတာရယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ core abscess ကိုအဲကျွန်တော်တို့ဆွဲလင်းဆိုပြီးတော့ကျတော့ abscess ဆိုပြီးတော့ဖောက်ပြီးမှရောက်လာတာတွေလည်းရှိပါတယ် inpatient လက်တလုံးမှာကိုက10ယောက်နဲ့10ယောက်ကပွားထဲမှာနေ့စဉ်ရှိနေပါတယ်ဗျအဲ့တော့ post spine ကလည်း one of the low back pain မှာ diagnosis ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအထူးကို stress လုပ်ချင်ပါတယ်ဗျ post spine ရှိပါတယ်ဗျအဲနောက်တစ်ခုကတော့ post spine လို့ထင်တဲ့အချိန်မှာ tap တော့ကြတော့ aware လုပ်စေချင်တာကတော့အသက်ကြီးတဲ့အုပ်စုတွေမှာ malignancy ပါခင်ဗျတော့ malignancy တွေကနှစ်မျိုးကွဲလာပါတယ်တစ်မျိုးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကြတော့ CA breast CA အာ lungs GI tract အဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့ကြတော့ spine ကိုရောက်လာပြီးတော့ကြာမှာနောက်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ diagnosis လုပ်ရတဲ့ back pain နေရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ non case of the malignancy တွေကအသက်ရှင်သန်မှုအတွက် chemotherapy ယူကြပါတယ် chemotherapy ယူကြတဲ့အတွက်ဆရာလည်းပိုကောင်းလာပါတယ်ဗျ survival ပိုကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာ survival နောက်ကလာတဲ့ metastasis ကလည်းတောက်လျှောက်လိုက်လာပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဦးအောင်ဆန်းဦးစီမှာ chemotherapy ယူနာတဲ့ patient တွေတွေကနေမှကျွန်တော်တို့က spine back pain နဲ့လာပြတယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့က metastasis လားလို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဆရာ ဆရာဖိန်လင်းဆန်းရဲ့ထဲမှာလည်းပါပါတယ် past medical history များရှိသလားဆိုတာမေးဖို့ပေါ့လေအဲကြတော့ mechanical pain က percentage များတယ်ဆိုတော့လေ serious ဖြစ်တဲ့ pain က2% 3%နေရှိနေပါတယ် post spine ကောင်းတဲ့ထည့်စဉ်းစားပြီးဖို့ဆရာတို့အားလုံးအမြဲတမ်းရက်ခိုင်နေပါတယ်အဲအသက်ကြီးလာတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် anywhere any place metastasis က spine ကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးလည်းထည့်စဉ်းစားနေပါတယ်ဘယ် pain စဉ်းစားတိုင်း အဲဒီမှာ differential diagnosis အားလုံးကိုခြုံခြုံငုံငုံစဉ်းစားပေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူနာတွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးကူညီနိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျအဲကျေးဇူးပါအဲကိုတော်မင်းဟာဒီကခုနကတော့ပေါ့နော် sorry for inconvenience ပေါ့နော် because our line as အဲဟိုပေါ့နော် not connected เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့ခုနကျွန်တော်ဖြည့်တဲ့ဟာလေးကိုပြန်ဖြည့်ပေးရမှာပေါ့နော် how long should we give bed rest ဟို mechanical low back pain ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ပုံမှားဖြစ်တော့ mechanical low back pain လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပုံမှားဖြစ် mechanically problem ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू က acute problem လား chronic problem လားပေါ့နော် chronic problem ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့ walking condition ဒါမှမဟုတ် daily routine walk တွေထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ problem ပေါ့ဥပမာဆိုရင်ចောင်းသားတွေဆိုရင်ထိုင်ရတဲ့ခုံအဆင်မပြေတာပေါ့နော်တချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဒီဟိုပါပေါ့နော် အဲပက်လက်ကလေးထိုင်ကြာကြီးထိုင်တာလို့နော်ထိုင်ပြီးတော့ခရီးသွားတာလို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါ acute condition ဆိုတာကတော့အဲခုနပြောတဲ့ရုပ်တရက်အလေးပင်ကိုမမိတာလို့အလုပ်ပင်ပန်းသွားတာလို့များသောအားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ mechanical low back pain တွေက varus ကဒီလောက်ကြီးမလိုပါဘူးနော်အဲ့တော့ထိသွားတဲ့ condition ပေါ့ muscle မှာထိသွားသလားခုန ligament မှာထိသွားသလားဘုံဒီ structure တွေမှာထိသွားသလားပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ muscle နဲ့ other soft tissue တွေပေါ့နော် အဲအဲ့ဒါမှာ muscle တွေမှာပဲထိတယ်ဆိုရင်တော့ within ခုန7 days ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကတရက်နှစ်ရက်နဲ့လည်းကောင်းရင်ကောင်းသွားမယ်နော်အဲနာနေကောင်းသွားတာလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်မနေ့နာပြီးညနေကောင်းသွားတာလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ ligament တွေမှာဖြစ်သွားတဲ့ condition တွေပေါ့ ligament တွေမှာရသွားတဲ့အဲ tendinous ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာဖြစ်သွားတဲ့ condition တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း ligamentous strain တွေ sprain တွေခုနပြောတဲ့ tear တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကတော့ခုနပြောတဲ့ သူ့ဖြစ် brain ဖြစ်တယ် sprain ဖြစ်တယ်တဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တဲဆိုတော့တဲဖြစ်သွားရင်တော့ပို့ကြတာပေါ့သူက up to 2 weeks ပေါ့နော်နှစ်ပတ်အထိပေါ့အဲ့တော့နှစ်ပတ်ဆိုရင်သူက healing ရသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ bed rest ကတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့နော် bony condition ဆိုတယ် bony condition ကတော့ခုနပြောသလိုယောဂရဲ့ etiology ပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့နော် pressure ရသွားတာလားနေရာမှာရသွားတာလေနောက်တစ်ခါခုနပြောတဲ့ osteolytic lesion တွေကြောင့်လားနောက်တစ်ခါ biogenic lesion တွေကြောင့်လားအဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ treatment ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲအဲ long how long will you be will be bed rest ပေါ့နော်အဲ့တော့ mechanical low back pain တွေမှာတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုကမကြဘူးနော်အဲ့တော့ within 7 days လောက်ကဒါမှမဟုတ် within 1 to 2 days မှာ relief ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကိုအောင်ကိုဦးတို့ကို slide ဖြေအောင်မလား your idea ပူဇော်မင်းဟန်ကိုပြောလားအဲဆရာဟိုကတော့မိကွန်လေးတစ်ခုတွေ့လာတော့ပါအာ it's the MRI scan enough to get a diagnosis for post spine ပေါ့အဲမိကွန်ကတော့ဟို short to the point ဖြေလို့ရှိရင်တော့ MRI က good standard ဗျအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိ current အနေအထားတွေနဲ့ပြန်ပြီးရှင်းရှင်းရပါတယ်ရှင်းရှင်းတော့ကြတော့ဟို very early port spine နေပြန်နာတွေလည်းရှာမတွေ့ဘူး port spine လို့ highly suspect ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ MRI က good standard ပဲ MRI က proof လုပ်နိုင်တယ် sensitivity 98%လောက်နဲ့ specificity 96%လောက်ရှိတယ်ခင်ဗျအဲပုံမှန်အားဖြင့်ဒါဆိုရင်ဆရာဆရာ port spine နေလို့ထင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံး MRI ရိုက်မှာလားမရိုက်နိုင်ပါဘူး port spine သမားတွေကစီးရကြပါတယ်စီးရကြတော့ကြတော့ port spine သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က history ရယူတယ် clinical diagnosis အောင်လုပ်တယ် ပြီးရင် X-ray မှာတခြားကြည့်ရတယ်ဗျ X-ray မှာကျွန်တော်တို့ပတ်တူးကျောင်းသားမှာတင်တဲ့အတိုင်းပဲ neuron displasia serosing of adjacent vertebra paravertebral axis kyphosis အဲဒါဆိုရင်တော်တော်များများကိုတွေ့ဖို့ရှိပါတယ်။အားကြောင့်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ case ကနောက်ကျတယ်ဗျ။အဲနောက်ကျတော့ကျတော့အဲ established sports bike တွေက analysis လုပ်ရတာတော်တော်များပါတယ်။အဲတကယ်ကိုပဲ early diagnosis educated and then uh, explains ဆိုလို့ရှိရင်တော့ MRI is a good standard for the diagnosis of post spine ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ဒီမိကွန်လေးတက်လာလို့ကျွန်တော်ဖြေပေးတာပါအဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်မိကွန်တွေလည်းတော်တော်တော့ဖြေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးလဲအဲအချိန်လေးကလည်း3နာရီကျော်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲအခုကျွန်တော်တို့ ဟိုပါပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုဒီလို CME program ကိုဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးတယ်မန္တလေးအဲမန္တလေး MM ပေါ့နော်တာဝန်တင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပံပေးတဲ့ဒီ fund company ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဆီကနေပြီးတော့ MCP ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အတွဲလိုက်ပါမယ်နော်ဒီ fund company ကိုပြန်တွဲယူပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคပါအဲ ယခုလိုအချိန်ကိုငင့်ညာသောအပြင် question and answer session ကိုရပ်နာခဲ့ရခြင်းပေါ် participant ဆရာဆရာမနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ယခုဆက်လက်၍ Zfan Company မှာ product presentation ပြုလုပ်ပေးပါရန် product manager ဒေါက်တာထွန်းတင်အားဒေသစွာပန်ကြားရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်က Zfan Company Manly Branch က product manager ဒေါက်တာထွန်းတင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီ Manly MMA မှာကျင်းပတဲ့ regular manly CME မှာ GFAM အနေနဲ့အခုလိုမျိုးပေါဝင်ရတဲ့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူဝမ်းသာမိပါတယ် presentation ပြောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်ခင်ဗျโอเคပါအဲ ရိုးသော presentation မပြောကြခင်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ Australia Foundation တခုဖြစ်တဲ့ NVS Medicine Wise မှာ2018ကထုတ်ထားတဲ့ data အရဆိုရင်တော့ neuropathic pain ရဲ့ root cause တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ diabetes neuropathy နဲ့ spinal cord injury multiple sclerosis ကတော့ major contribution အနေနဲ့ percentage တော်တော်များများဖြစ်စေရဆိုတာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ပေါ့နော် NHS NHS UK ရဲ့ treatment guideline တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုနောက်ပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ alternative နဲ့ complementary therapy ရဲ့ role ကလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့များလာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ဒါကြောင့်ဒီ diabetes neuropathy ပါဝင် neuropathic pain အမျိုးမျိုးတွေ့ဆက်လို့ရှိရင်တော့ chronic condition တွေအတွက် suitable ဖြစ်စေမဲ့ကျွန်တော်တို့ product အမျိုးနဲ့ဆရာတို့အားလုံးမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ brand name ကတော့ Iradian ဖြစ်ပါတယ်။ Iradian မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် even primrose oil 1000 mg gamma linoleic acid အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့100 mg ပါဝင်ပြီးတော့ vitamin B12 folic acid နဲ့ vitamin B6 တို့ combine လုပ်ထားတဲ့ complex supplement ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော် Iradian ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ EP ကိုအဓိကရရှိစေရတဲ့ PGE1 ရဲ့ natural resource တစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးကျွန်တော်အဓိကတော့ gamma linoleic acid ဆိုရင် polymer ဆိုရင် dihomo gamma linoleic acid ကို conversion ဖြစ်စေခြင်းအပြင် PGE1 level များစေပြီးတော့ကျွန်တော် blood flow တွေကိုကောင်းမွန်လာစေမယ် platelet aggregation တွေလျော့နည်းစေတဲ့အတွက် insulin cells တွေပြန်လည်ကောင်းမွန်စေမှာဖြစ်ပြီးတော့ nerve တွေရဲ့ blood supply တွေကိုကောင်းမွန်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ vitamin B6 B12 နဲ့ folic acid ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ diabetes patient တွေမှာဆိုရင် homocysteine နဲ့ malondealdehyde level ရောင်းနေစေပြီးတော့ total antioxidant capacity ကိုပါမြင့်တက်လာစေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ Journal of the American College of Nutrition 2011, 2011မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း highlight လုပ်ထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီ irradiant နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ EPO the steroid တချို့ sharing လုပ်ပြစီ Indian Journal of the Endocrinology and Metabolism မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ အဲဒီ neuropathic pain နဲ့ခံစားနေရတဲ့ diabetes patient တွေမှာ vitamin E and EPO combination the ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြီးပြီး study looked လုပ်ထားတဲ့ study looked 2014 လေးဖြစ်ပါတယ်2014လောက် publish လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ study size the neuropathic pain painful neuropathy ဖြစ်နေတဲ့ type 2 diabetes patient အယောက်80ဖြစ်ပါတယ် duration 2010 December နဲ့2011 December တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ် age range ကတော့ 30s နဲ့70ကြားထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့ OH insulin တွေကိုလည်းသက်ဆိုင် patient အတီးတွေကိုပေးပြီးတော့ adjuvant အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ vitamin E နဲ့ evening primrose oil ပေးကြည့်တဲ့အခါမှာအဲစုစုပေါင်း patient အယောက်80မှာ90 88%လောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်စေးစပေးပြီးတော့ဒီနှစ်ပတ်အကြာမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ burning pain sensation တွေတက်တာတော့တွေ့ရပြီးတော့ symptom relief ဖြစ်တဲ့ဟာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ one month follow up ပါဝင် first visit နဲ့ subsequent visits တွေမှာပါကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် conclusion အရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ vitamin E နဲ့ E primary choice supplementation อ่ะဆိုလို့ရှိရင်เนาะ mild to moderate neuropathy case တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ effective နဲ့ safe ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး conclude လုပ်ထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့် irradiant ကို diabetes neuropathy နဲ့ neuropathic painful အဲ pain ဖြစ်နေတဲ့ဆရာရဲ့ patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီအဓိကတော့ nerve တရား supply တွေပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပြီးတော့ homocysteine level ညှော်နေစေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် neuropathic pain ရဲ့ symptom တွေသက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ indication အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒီ painful neuropathy ခံစားနေတဲ့ patient တွေရဲ့ sign and symptom တွေတက်တာစေခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် neurotrophic vitamin supplementation လိုအပ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီး radiant online မှာဖြစ်ပါတယ်။ dose ကတော့ 1BD ရော DDS ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Australia quality product ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအရေးသေးပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ evening primrose white ပါဝင်တဲ့ဒီပေါ့နော် supplement တော်တော်များများကိုဒီ EU မှာဆိုလို့ရှိရင် ayurvedic health benefits အနေနဲ့ others အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒီ menstruation related ဖြစ်တဲ့ PMS symptom တွေအပါဝင်ပေါ့နော် skin condition တွေဖြစ်တဲ့ eczema တွေ loss control လုပ်တဲ့နေရာ post alcoholic syndrome တွေနဲ့ arthritis နဲ့ rheumatoid arthritis လို case တွေမှာပါသူတို့အနေနဲ့ဒီ remedy တစ်ခုအနေနဲ့သုံးဆွဲရဆိုတာ sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ကျွန်တော် project project တစ်ခုကျွန်တော်ဒီ main မဆက်ခင်မှာတော့ဒီ currently မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးဆရာတို့အားလုံးဒီပြီးသားဒီ OA list အများစုကတော့ knee joint တွေမှာအဖြစ်များရဆိုရင်လည်းကျွန်တော် synovial joint တွေမှာလည်း other joint တွေမှာလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိရပါတယ်။ဒါပြင်ပေါ့နော်ဒီ back pain อ่ะဆိုလို့ရှိရင်လည်း OA ရဲ့ condition တစ်ခုဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ OA case တွေခံစားနေရတဲ့ဆရာတို့ရဲ့ patient တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ Newflan ဆိုတဲ့ product ကိုကျွန်တော်တို့တင်တင်လာကြပါပြီ။ဒါတော့ OM ဖြစ်ပါတယ်။ disease modifier အနေနဲ့ glucosamine နဲ့ contracting combination ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ nuclear မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ glucosamine က sulfate ပေါင်နေတဲ့500 mg ပါဝင်ပြီးတော့ short cartilage ကနေ extract ယူထားတဲ့ contracting sulfate 250 mg combination ဖြစ်ပါတယ်။ nuclear မှာပါဝင်တဲ့ contracting ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ short cartilage ကနေ extract ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် molecular weight အရကျွန်တော်သိငယ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီ absorption ပုံမကောင်းမွန်စေတဲ့အပြင် provide resource ကယူထားတဲ့ဒီတခြား product တွေနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ spongy bound infection ဖြစ်စေတဲ့ chance လုံးဝမရှိတဲ့ supplement ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။အဲ ကျွန်တော်ဒီနေ့ present လုပ်ခဲ့တဲ့ product ကတော့2မျိုးဖြစ်ပါတယ် diabetes neuropathy အပေါင်း painful neuropathic condition တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ EPO နဲ့ neuropic vitamin combination ဖြစ်တဲ့ iradien ဆိုတဲ့ product နဲ့ OA case တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ glucosamine contracting combination ဖြစ်တဲ့ nuflan ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆရာတို့ခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့နားထောင်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Sifam caring for well-being.